Mbola hita ihany hoe somary vizambizaka tratran'ny tamin'ny maraina ianareo any amin'izay hetsika izay. Misaotra Ramalinyantsy tompoko. Mankasitraka, misaotra tokoa ny fanasana ary dia miarahaba anareo ato amin'ny Real TV. Arahabaina ihany koa ny mpiasa rehetra amin'izao nahazo trarana ny iray mey, andro tokana ao anatin'ny taona natokanareo antsika mpiasa. Aza avela horaviravin'ny hafa ny zonao kamarady. takio. Vahintsika faharoa Andriamatoa Herizo Andrianavalona Ramanambola izay Président ny SSM na ny Solidarité Syndicat de Madagasikara. Miarahaba anao am-pitiavana tompoko. Miarahaba namana Gasikara, miarahaba antsika eto amin'ny plateau eto, miarahaba ny mpiasa malagasy ihany koa izay mankalaza ny mba ho azontsika rehetra hoe mikasika an'izay fahavalo vita izay sy ilay hoe karama izany. Mankasitraka indrindra tompoko vahintsika fotelo sady farany misolo tena ny antoko politika moa zany izy io sa fikambanana mihitsy ny antoko politika humaniste ecologiste Andriamatoa Natenaina Rakotonirina vao sambany ihany koa ianao eto am plateau arahabaina manokana ho sora tantely ary misaotra ihany koa nanaky ny asain'ny fandaharana tompoko. Ohatrany niala avy eo ny randrana sendikaly lasa nankeny Ampefiloha, inona no maha-antony no mahatonga an'izay? Mety misy fifakazoana kely ve sa mety ho fandaminana anatiny? Tsiririritra tsy aritra kely ngamba ny iza ny Barcelone? Ya, marina tokoa izay an, raha ho an'ny fandaminana moa izany tao anatin'izay hoe ny fikambanam-be no niainga teny Ambohijatovo dia nankeo Mahamasina. Ny randrana sendikaly somary amin'izay leo nanana fitakiana mihoatra. no amin'ny voafaritra dia aleo aho no hoentina amin'ny anaran'ny rahalahy sendikaly fa n'inon'inona ho resahana dia mitambatra tsara be mihitsy ny tolon'ny hetsika sendikaly tamin'ity androany ity ho an'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa. Raha ny oharina amin'ny isan-taona tsy dia tena hoe nisy zavatra tena nisongadina Président Hery Zo amin'ny maha Président-n'ny Solidarité ny sendikaly Madagasikarana-nao raha ohatra ka fintintsika fohy inona no heverina fa tena fitakiana niavaka tamin'ity taona ity tompoko. fitakiana tao. Mazava ho azy fa manana ny maharary azy daholo ny mpiasa malagasy ary n'inon'inona ambarantsika, marary ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Marary ny toekarena malagasy amin'izao fotoana izao ary izay moa antony heveriko fa mba hisy zavatra mivaingana. ho entontsika eto mba hahafahana mijery hoe inona izany no vahaolana manoloana an'ireo fitakiana be dia be izay ataon'ny mpiasa. Ny nampiavaka ny tamin'ity taona ity angambany dia mazava ho azy fa misy an'izay fitakiana fisondrotana karama izay takian'ny syndicaliste izay miainga avy amin'ny fahefa-mividin'ny mpiasa sy miainga avy amin'ny Fidanga ny vidim-piainana izay efa nianjady nanomboka roa taona lasa izay ngambany tao anatin'izay confinement izay. Milaza miara-mahitsy tsika ao anatin'izay ny hoe raha tao anatin'ny roa taona dia kenda tanteraka na ny secteur privé, mazava ho azy izany fa kenda ihany koa ny mpiasa malagasy satria tao anatin'izay ny secteur privé kenda izay dia betsaka ny nalefa. Chômage technique, betraka ny nandefa ny mpiasany na nanaisotra ny mpiasany izany. Hitantsika tao anatin'izay roa taona izay fa nisy ampahan'asa vaovao niforona noho izay tsy fananana asa izay, ohatra, taxi moto, izay hitantsika hoe noho ny fahasarotana teo amin'ny fiainana dia nitady hevitra ny hoe ahoana ny hamelomana ny tenany. Ka iverenako amin'izay izany hoe inona ny niavaka sy nisongadina tao anatin'ilay hetsika izay nataonay androany izany dia mazava ho azy tao ny mitaraina ny any amin'ny sehatra tsy miankina ny amin'ny fahafahamividy, fahefamividy sy ny karamany. Fantatritsika tsara fa roa hetsy ariary izay no filazana ofisialy. isam-bolana na farafaharatsiny ozy mba isaky ny roa volana ary tsy hoe ilay raisiny amin'izao no zaraina telo fa mba mitovy amin'le raisiny amin'izao fa indroa isaky ny roa volana. Misy hiresaka an'izay ngambany tsika rehefa avy eo tsinona dia tsy ho halavaiko le izy mba tsy hahalava be ny fandraisako fitenenana. Fahatelo, ny mpiasa efa misotro ronono avy amin'ny fanjakana, Mangataka ny complément any indemnité d'installation à la retraite izay iaraha mahafantatra fa efa nandresen-dry zareo teny amin'ny Conseil d'Etat kanefany tsy mandoa an'izay ny fanjakana. Teo moa ny solontenan'ny mpiasam-panjakana izay nametraka an'izay fitakiana ho telopolo isan-jato izay hoe ampiakaro telopolo isan-jato, tao daholo ny resaka intégration, tao ny resaka hoe fanajana ny tany tan-dalàna satria. amin'ny misy be dia be ireo sendika ireo manana didim-pitsarana kanefa ny tsy tanterahin'ny fanjakana izany zavatra izany. Eo eo ny décret, be dia be manana décret ary eo moa professeur izay mpampianatra eny Ankatso ihany koa, anisan'ny tratran'izany ny seces, décret efa tany amin'ny deux mille douze, tsy aloan'ny fanjakana mihitsy ny fanatanterahana an'izany. Izany rehetra izany izany anisan'ny fitakiana izahay. Natao tamin'ity andro anio ity. Fa ny tena nampiavaka azy moa izany dia ny firaisankinan'ny mpiasa rehetra satria hatramin'izay hatramin'izay ny CTM sy ny SSM foana no niaraka fa tamin'ity izany niditra tao anatin'ny CESAM. Izay izany no azo lazaina fa nampiavaka an'ity andro anio ity. Ny premier mai ve tena hoe natokana ahafahan'ny syndicat misosio ao anatin'ilay izy fa tsy ny mpiasa no tena miresaka ao anatin'ilay izy somary manahirana kely ihany isan-taona Ao vao tena hita ny sendika mampiseho zara ary misy an'io mba ahafahana manao rapport de force sy hoe misy izay an, aiza ho aiza ilay tena fijerena an'ilay mpiasa sy ilay hoe tontolon'ny asa mihitsiny mantsy an, fa ny mpanara-baovao dia mahita hoe rehefa premier mai dia lasa fetin'ny sendika ilay izy fa Fety ny mpiasa sy ny asa mantsy. Ya, alohan'ny hanazavaiko kely an'izay fotsiny ngamba ny tantara no hahalalantsika an'izay ny hoe premier mai izany niainga tany Chicago tany Etats-Unis izany tamin'ny mille huit cent quatre-vingt-quatre fankalazana ny nazahoana an'ilay valo ora izany hoe valo ora isan'andro ny fotoana iasana izay zavatra izay. Dia mazava ho azy fa tao anatin'izany zavatra izany, nisy mpitarika sendika anankidimy tao, izay rehefa avy nosamborina dia notifirina ny vonoana, maty. Nisy ny anankitelo nogadraina. à perpétuité. Fa taty aoriana moa izany ny gouverneur tamin'io toerana anankiray io dia ni-gracier an'azy, nanafaka an'ireo anankitelo ireo. Ka lojika loatra raha maneran-tany dia ny syndicat no mitarika an'izay fitakiana premier, resaka premier, fankalazana ny premier mai izay. Satria inona ny antony an? Noho ny fahatsiarovana an'izay hoe mpitarika syndicat. izay novonoina tamin'izany fotoana izany. Iray izay. Faharoa, aza adino fa mpitarika sendika sy ny sendika ihany koa no mitondra teny ny mpiasa amin'ny ankapobeany. Ny zavatra rehetra rehetra mararin'ny mpiasa izany dia entin'ny sendika ary amin'ny alalan'ny sendika no itondrana azy any amin'ny mpampiasa na aty amin'ny fanjakana. Izay angamba no amaliako ny fanontanian'i Gasikara. Tsy maintsy nampidintsika kely aloha satria premier mai androany a, raliny loatra aloha raha fintintsika kely iny hetsika izay nataon' ny mpiasa sy ny sendika androany iny. Hiroso ao anatin' ny ady hevitsika sy ny lohahevitra ny karama sy ny fahefa-mividin' ny Malagasy. Mbola tazomin' ny sendika aloha ve hatreto na ho an' ny atsy amin' ny sehatra tsy miankina izany na ho an' ny atsy amin' ny fanjakana ilay fanambarana izay nataonareo any amin' ny telopolo isan-jato ny fiakaran'ny karama. Ny vaovao fantatra aloha dia tamin'ny alatsinainy teo dia nanamafy ny filoham-pirenena fa ho ampiakarina ny karamam-piasam-panjakana. Andrasana izany fanambarana amin'ny fomba ofisialy. Tamin'ny zoma teo nisy ny dinika izay nataon'ny filoha tamin'ireo sehatra tsy miankina. Hatreto aloha tsy mbola misy fanambarana ofisialy hoe nanahoana no niafarany miakatra hatrany amin'ny firy isan-jato na miakatra ohatrinona ilay karama farany ambany na dia efa nisy azy aza. ireny fanambarana no entin'ny sehatra tsy miankina ireny. Androany aza zany raha mametraka ny fanontaniako aloha dia ato amin'ny sendika hoe mbola tazominareo ve izay telopolo isanjato izay ary inona no mécanisme de calcul na mode de calcul ampiasainareo izany ahafahanareo milaza hoe ny telopolo isanjato aloha no mety hamaha an'izao olan'ny mpiasa malagasy izao? Ya eh, raha resaka karama moa izany no resahantsika eh, za te hamaritra kely fotsiny hoe ah, nisy fanamarihana kely ngeza be izany no hitanay ato anatin'ny randrana sendikaly ah, io ny resaka hoe ah, karama io satria eh, mahagaga hoe ah, hoe hampiantso ny ah, filoham-pirenena ah, ny sehatra tsy miankina momba ny fampiakarana karama eh, izany angamba Lasa izahay aty amin'ny randrana gaga hoe sao dia mieritreritra promesse présidentielle foana ary prezida amin'izany satria tamin'ny promesse présidentielle no resahina tonga azy nampiantso ilay tamin'iny ilay sivy ambin'ny folo sy roa arivo iny an! Izao efa tsy misy hoe promesse présidentielle intsony an! Fa midika ho anay izany ireny hoe te hitsabaka ao amin'ny aferan'ny secteur privé aty amin'ny seratsy miankina izany ny filoham-pirenena no mahatonga izy hoe hiantso satria Ny fomba fanapaha fampitomboana karama izany aty amin'ny sehatra tsy miankina izay tokony efa fantatsika rehetraretra hoe ny mpampiasa sy ny mpiasa no mifandinika, mifanapaka dia manao volavola dia alefa mankao amin'ny minisiteran'ny asa dia alefa mankany amin'ny CNT mankana hevitra dia mamoaka rehefa hita mahazo ilay hevitra dia mamoaka lalàna ny fanjakana, izay no asan'ny fanjakana fa eto izany lasa hoe hitsabaka Izany ny filoham-pirenena ny fahafahany ny aty amin'ny sehatra tsy miankina, raha ny amin'izay ny fijerinay azy izany an, efa nanapaka anie ny ny aty amin'ny sehatra tsy miankina e, ny misolotena izany an, ny amin'ny CTM sy ny patronat hoe efa namolavola dia nalefan'ny zareo ny fanjakana nankany amin'ny CNT dia nanapaka ny CNT hoe sivy faingo sivy an no izay ny nahazahoana ny avis izany dia eo moa izany hoe izay izany ny nentin'ny sehatra tsy miankina nakeny. Fa ho anay a, aty amin'ny randrana sendikaly a, fanamarihana kely hoe CTM izany tsy mi-representer mpiasa eraky Madagasikara aloha e. Dikan'izany raha misy mpampiasa any milaza hoe tsy tokony ho kitihina intsony io sivy faingo sivy io fa io no nifanarahana, tsy nifanaraka tamin'izany ny randrana sendikaly. Izany hoe hiditra izany ny filoham-pirenena. Tsy tokony hoe io ihany no arahany satria lasa boloky eo fotsiny izy, lasa ohatran'ny hoe hanamasaka ny hanomasahan'ny olona hanara-davahana fotsiny izany fa tokony izany ny filoham-pirenena hiainga ao anatin'izay hoe ahoana no metimety kokoa ho an'ny mpiasa. Resahako tsika amin'izao hoe ny mpiasa anie amin'izao fotoana izao a, nandritra an'ity krizy ity, Roa taona sy ny sisa findrotan-karama. Tao anatin'izay nefa antsika mianakavy, nitombo ny fandaniana, niakatra ny vidy, lasa misy ny vidy gasy bouche, ny gel, fan, reny rehetra niakatra daholo, karama tsy nitombo. Izany hoe ny depense miakatra. Dia amin'izao izany etsy an-daniny koa ny resaka hoe ny vidim-piainana miakatra ihany koa. Etsy an-daniny izany amin'izao tsika mbola ilay. Deux cent mille ariary, izany hoe raha compter-tsika io mbola lasaky ny deux dollars isan'olona isan'andro, izany hoe mbola mahantra indrindra isan-taona, isa, eto eran-tany izany ny mpiasa eto Madagasikara. Amin'izao izany isika raha ohatra ka hiditra ny fanjakana, tokony mijery hoe manahoana eto Madagasikara, manahoana ny any amin'ny ivelan'i Madagasikara, satria tsy tokony kosa izany amin'izao andro izao mbola, ny fanjakana hitsabaka ao anatina fisondrotan-karaman'ny mpiasa nefa dia mbola ho lazaina mbola ho tao ratsy indrindra fa tokony mba manaraka farafaharatsa ny mois enina aty afrika e! roa faingo enina dolara isan'olona isan'andro a! ny mois enina aty afrika ny faran'kama izany hoe raha ampitomboantsika sivanjato sy telo arivo izay izay ny dolara iray ampitomboana telopolo a! dia manodidina izany any amin'ny telo hetsy mahery eo ho eo izany a! ny fisondrotan-karama Raha ohatra ka deux cent mille ariary tsika dia lasa trois cent mille dia hoy ny sasany eh! ambony be zany! fa arakaraky ny categorie professionnelle rehefa avy eo an! Ny randrana sendikaly zany mety hihatra hoe ohatrinona zany sa hoe firy isan-jato zany? Ny zay mantsy manohana an'le hoe telopolo isan-jato resahana ato, fa ny anay eo amin'le base n'le miainga mihitsiny zany hoe inona ny fototra iengan'ny filoham-pirenena angalany hevitra, Satria raha hiteny fotsiny izy dia mety hiteny ny rehetra rehetra, ah izay nefa mifanaraka aty e! Fa izay izany manolo hevitra azy amin'izay hoe jereo a, ny misehatra Afrika mihitsy izany izy amin'izay a, moramora mijery hoe tsy pourcentage resahanay ho an'ny karama farany ambany ho an'ny ranona sendikaly a, fa tonga dia hoe io roa faingo enina dollars io amin'izay tsika mba afaka mitaha amin'ny rehetra satria vidim-piainana amintsika anie mitovy amin'ny rehetra ihany a, misy sahirana antsika telo hetsy ariary, izay izany ny anay ao anatin'izay resaka no nanapahana azy an'ilay telo ambin'ny folo isan-jato. Tao anatin'ny roapolo sy roa arivo, araka ilay voalazan'ny kamarady Barson teo, dia lasa nitombo ny fampiasana, fampiasam-bola izany ho an'ny isan-tokantrano noho ny fandaniana izany gel, Euh, siramamy tsy ny ppn amin'ny ankapobeany dia nanomboka niakatra. Tany izay no nametraka amin'izay hoe hiditra amin'ny fidiran'ny euh, euh, inona moa ity, hi-voter loi de finance eny amin'ny assemblée dia andao tsika hifampiresaka amin'ireto mpitondra ireto. Nanantona ny ministeran'ny finances, nanantona ny commission finances ao amin'ny assemblée nationale, ary nanatrika an'izay adihevitra tao anatin'izay. Mbola nanantona taty amin'ny Minisitera ny Fonction Publique, nanoratra tany amin'ny Andriamatoa Filoham-pirenena, tany amin'ny Andriamatoa Praiminisitra fa hoe ity proposition-na ity telopolo isan-jato, inona ny anton'izay? Afaka tonga dia azavaina ve ilay mécanisme satria somary lavalavakely? Ny hanazavana azy tsotra e! takianay amin'izao fotoana izao. Iarahantsika mahafantatra fa fanitsiana hozy ny filoham-pirenena no atao amin'ny karama noho ny guerre ny Russie sy Ukraine. Fantatritsika tsara anefa ny fa ilay efa fiakarany teo aloha, efa niakatra be ny vidim-piainana teo aloha, mbola ampian'ity guerre ny Russie sy Ukraine izay hieritreretintsika fa hisy fiatraikany goavana aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana toa antsika Madagasikara dia midika izany fa mbola ara-drariny ny fanitsiana an'ilay karama, fanitsiana hoy aho a, an'ilay karama, izay tsika vao mieritreritra an'izany fampiakarana izany a, ao aoriana kely ao, fa ny filoham-pirenena nametraka an'izay hoe fanitsiana mihoatra noho ny vidim-piainana dia rariny sitsiny ny telopolo isan-jato a, izay resahanay. Izany hoe ny sendika tsy maintsy napetrakintsika mantsy izay mba hahafahana miditra ao anatin'ny débat ny. Humaniste Ecologiste anisan'ny nanintsy hoe tsy vahaolana izany fampiakarana karama izany tamin'ny fanambarana sy ny interview izay nataonareo. Inona ny antony mahatonga anareo mametraka an'izay hoe tsy ny karama no vahaolana ataon'ny indice angamba no resahanareo tamin'izay fotoana izay? Misaotra anao amin'ny fitenenana Gasikara. Ny voalohany indrindra izany dia tsara fantatra aloha hoe inona no mahatonga ilay vidim-piainana misondrotra. Mahatonga ilay vidim-piainana misondrotra satria voalohany indrindra, Ny ankamaroan' ny zavatra ho antsika sy jifaintsika eto Madagasikara dia hafarana. Ary io izany no mahatonga an' ilay ariarintsika lasa reraka. Izany hoe tena midina ambany dia ambany ny lanja ny ariary. Ka rehefa midina ambany ny lanja ny ariary dia miakatra ho azy ny menaka eny an-tsena. Dia izay no mahatonga anay tsy resy lahatra amin' ny hoe akarina ny karama. Izany hoe tsy ilay olana no vahana fa. safosafoana izany ilay famahana ny olana syndicat fa tsy dia tena ilay olan'ny zareo no vahana. Ny faharoan'izay dia ny mpiasa ihany izany no voatsinjon'io fandrosondrotana karama io fa ny tantsaha izay valopolo isanjato ny mponina eto Madagasikara izay miasa tany izay tsy manana sehatra miaro tsara hoe tsy afaka ho arovan'ny syndicat izy satria izy mpiasa tany na izy mpiompy omby na izy mpiompy osy na izy mpanjono Reny izany aho tsy voajerin'io fanambakevitra io. Mazava ho azy, ny mpanjaitra, izay rehetra rehetra tsy ao anatin'io rafitra io izany dia tsy voajery mihitsy. Tsy mametsy ny syndicat mitaky ny azy izy satria izay mihitsy ilay hivondronany hoe hitaky an'izay sy hiady an'izay izy fa ny any humaniste ecologiste izany mijery amin'ny ankapobeany mihitsy fa tsy tsy hifantoka fotsiny amin'ny zareo syndicat fa tena hifantoka mihitsy amin'ny fiveloman'ny Malagasy rehetra rehetra. Azontsika izany izay hoe satria izay ny zavatra misy eto Madagasikara ary farany io tsy mamokatra isika ary nandritra an'izay fotoana lavalava izay dia hita mihitsy hoe tsy namokatra ny fanjakana fa nanafatra foana. Tsy na tsy nahavita namokatra izany isika teto Madagasikara fa nanafatra foana ary ny kabarin'ny filoha farany ary izay nataoko hoe mety diso filaza mihitsy izy na hoe hanafatra ppn roapolo sambo aza e tena hita mihitsy hoe hamotika tanteraka ny toekarena ka na hisondrotra telopolo isan-jato etatra izany ny karamantsika Hijaha ilay fafankihoany foana ireo tantsaha any ambany any ary tsy gaga isika hoe lasa misy ny asan-dahalo, misy ny fanafihana, misy ny fangalana kely, ny sisa sy ny sisa. Lasa tsy, lasa miitatra be izany ilay fahavoazana eto amin'ny firenena vokatr'izay tsy famokarantsika eto Madagasikara izay. Dia izay izany no isan'ny mahatonga anay hoe tsy resy lahatra amin'ilay fampiakarana karama izay satria tsy mahasahana ny vahoaka malagasy rehetra rehetra ilay izy dia izay no mahatonga anay. Azo adika hoe tsy mahavaha olana mihitsy ny ady hena ohatra ka. Ny teny hoe tsy mahavaha olona dia lasa mety ho tezitra eto namako eto satria misy olana voavaha ihany indry zareo satria misy telopolo isan-jato be zao an miditra manantsetsina ny kitapom-bolan'ny isan-tokantrano an'izay miasa fa atonay mihitsy hoe tsy mahavaha ny olan'ny malagasy amin'ny ankapobeany ilay izy dia izay no nahatonga anay nanao an'iny fanehoan-kevitra iny satria izay ilay zavatra misy. Professeur Hery Ramiarison neniko natao farany mihitsy ny anao amin'ny maha Mpampianatra mpikatroka ho anay eto amin'ny Real TV, anisan'ny consultant ihany ianao amina trangana raharaha ratoekarena sahala amin'izao na tena mahitsy ny fanontaniako hoe à la portée an'ny fanjakana malagasy ve sy ny toe-bolan'ny fanjakana malagasy izay saika ny enimpolo isan-jato vola avy amin'ireo mpamatsy vola, ny efatra amby efapolo isan-jato amin'ny fidiram-bola anatiny toy ny hetra sy ny fahatseranana no ahafahana mi-supporter an'ireo karaman'ny mpiasam-panjakana ireo ary raha mijery ny croissance économique antsika izay chute libre amin'izao fotoana izao, izay no teneniko hoe à la portée an'ny fanjakana ve izany ady hevitr'tsika androany izany an? nisy re ny coronavirus tsy tena hitanao hoe ni-subventionner an'ny secteur privé ilay fanjakana, androany asa te hanao showbiz ve sa inona dia miditra amin'izay fampiakarana ny karama ka mampiantso sehatra tsy miankin'izay ary ny farany dia anisan'ny référence nampiasaina teto Madagasikara foana le loi Massignon raha tsy diso aho dix neuf cent trente six iny izay mametraka ny augmentation ny salaire izay hoe tokony entre sept à Tsy olona nanan-karama ilay izy fa olona niara teo karena zany ny zavatra ny tena misy araka ny tena amantsika teto satria zao aloha ny tsara marihina voalohany zany zao hoe sivy folo isan-jato ny mpiasa anie e ka ny mpisehatra tsy manara-penitra e io zany le hoe informel zany hoe ny mpiasa zany a ataontsika hoe mandray karama zany zay anatin'ireo vondronareo zany a eo amin'ny iray tapitrisa zany a sy dimy hetsy eo zany mahery kely eo ny isany zany hoe ny ankabeazan'ny malagasy zany tsy anatin'io sehatra io aloha voalohany zay faharoan'izay a. Dia niakatra ny vary fa avy eo ohatra hoe niakatra dix pour cent izany ilay izy. Dia ohatra hoe iray izany an, faingo iray taona izany an, ny va, ny, ny vary vokatrako. Tsy afaka mihitsy izany hoe ndeha andeha hinam-bary roa taona. Satria izany izay ny fatrik'izay zavatra izay. Kanefa izao, raha torinasa izany tsinona, misy ny antsoina hoe mpampiasa. Ireo izany an, tompon'ny vola miasa. Misy izany an, mpiasa izany an, izay mitondra izany an, ny herin-tsandry. Izany hoe tokony misy izany an, Fanatsarana indray izany ohatra hoe fitsinjarana ny vokatra eo amin'ny hoe mpampiasa izany sy eo amin'ny hoe mpiasa. Izany hoe tsy mitovy izany ny antsointsika hoe ny revenu du travail izany, iny izany ilay vokatry ny herintsandry, sy ny hoe revenu du capital izay hoentin'ny mpampiasa zavatra izay. Noho izany, raha ohatra izany ka tsy miakatra izany ny vokatra amin'ny ankapobeny ka tiana izany ny hampakatra ny karaman'ny mpiasa dia ny dikan'izay izany dia hoe ahena izany ny dikan'izay Izany hoe efa miezaka mihitsy izany izao ny mpiampiasa Simplex izany an, tena mitady hoe inona no atao izany an, mba hahafahana izany manome izany fahafaham-po hoe mba misy izany hoe mba hitombo ny atsy izany an, dia hitombo ny aty zavatra izay. Fa ny loza mantsy dia izao hoe raha vao hifohaza isika izany an, mi-decreter ara-panjakana izany ilay hoe izao no karama farany ambany, Ahh mahitsy ah an! Mety diso analyse ihany nareo na ry zareo ato amin'ny humaniste na ianareo mpanao analyse na toekarena raha ohatr'izay no ijerevanareo an'ity tontolon'ny asa ity. Ny antony dia ohatran'izao no resahantsika aloha eto eh! Mamokatra, izay no tenenin'ny manampahaizana teo hoe mihena ny vokatra. Tsy mihena ny vokatra eny amin'ny orinasa. Tsy mihena mihitsy ny vokatra. Diso ianao raha hilaza hoe mihena ny famokaran'ny mpiasa eny amin'ny orinasa. Mamokatra ny orinasa fa rehefa vita ilay vokatra dia ilay vola azon'ilay mpampiasa no be loatra ny hetra takian'ny fanjakana. Izany hoe andraikitry ny fanjakana any izany no mahatonga azy be depansy. Fa tsy hoe tsy namokatra. Izay no itiavako ilay tenin'ny profesera teo hoe ny vokatra, arakaraka ny vokatry ny mpiasa tsirairay hozy a, ny olona tsirairay no tokony homer, ny garama raisiny. Dia tena mety aminay sendika mihitsy izay satria raha mijery ny eny amin'ny toeram-piasana ianao a, mandàna moa nareo manatona ny tena miasa andro aman'alina ny tena na ny ora hoe adin'ny valo resahantsika io ary efa mihoatra mamokatra, mahazo tombony mihitsy ny ny orinasa fa. Ilay depensiny no be dia be. Izany hoe tsisy idiran'ny mpiasa mihitsy izany ao anatin'izay rehetra rehetra izay. Izany hoe tsy mitombina ny lazainao hoe tsy mamokatra ilay mpiasa. Mamokatra ilay mpiasa. Eto mantsy karama no resaka mantsy eto a. Aleo aloha hazavontsika, karama no resaka. Dikan'izany hoe sarotra ny hanekenay sendika hoe tsy mamokatra ilay mpiasa. Mamokatra tsara mihitsy izay a. Dia tsara izany hoe mendrika an'izay izay ao anatin'izay. Isika milaza hoe aa mijery ny ankapobeny a. Dia raha ohatra ka miakatra io dia hiakatra ny vidim-pene. Sasanangy samy hafa mihitsy izany. Izay tsara jerevantsika kosa e! Sasanangy samy hafa izany ao anatin'izay satria ny mpiasa amin'ny maha mpiasa an'izay manana ny fandaniany efa nambarako anao teo, nambarako anareo teo, manana ny fandaniany. Nenazy izany arakaraka izay fandaniany izay ady ara-famokarany azy izany dia tokony ho mendrika an'izay izy ao anatiny. Fa ny fidian'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny rehetraretra hoe rehefa miakatra maheno hoe miakatra ny karama dia mihazakazaka ny olona rehetra mampakatra ny vidin'entana sy rehetraretra iny izany tena politikan'ny fanjakana tsy fahaiza-manaon'ny fanjakana mihitsy izany matoa izy manafatra foana izany aleo hazava satria raha ohatran'izay mantsy isika Izahay sendika milaza hoe partenaires sociaux ianay. Mifandray ny mpiasa sy ny ny sendika ary ny fanjakana, partenaires sociaux, fa samy manana ny andraikiny kosa, izany hoe izahay no asanay manao ny asa, mamokatra, mamokatra, mamokatra, dia amin'izay famokarana izay mérite ny karama ianay, omeo anay ny karamanay. Ny ho an'ny sakatsakana ho an'ny mpita- ny mpampiasa. Ny fitombon'ny depensin'ny mpampiasa anie e! Tsy ny hoe akory noho ny karamanay no nahatonga betsaka ny depensiny e! Fa any amin'ny resaka hetra forimporonina daholo ny hetra rehetra hetra, depense miakatra, ny vidin'ny matière première hozy ry zareo, hum! Tsy ny mpiasa anie, ny famokaran'ny mpiasa no mahatonga ny sandam-bola ariary mihidina e! Fa any amina politika ngeza be any ny fanjakana dia za zany tena mitodika any aminareo manampahaizana hoe alefaso ny altitude anareo rehetretra dia alefaso makany am fanjakana satria any zany no mifehy any resaka ny fisaorako ianao niteny teo moa le resaka hoe vidim-piainana daholo zany ny base ny rehetretra fa izahay mpiasa mamokatra Efa miakatra ny karama ka lefany a! Tsy miakatra ny vokatra eto Madagasikara amin'ny ankapobeny, teneniko teo hoe plat wa le le plate le ligne zany aza hoe mazava hoazy a! Araka ny tenin-dato hoe miakatra ny vidim-pena de iza mi-penaliser iza mivoa? De aza gaga tsika raha ohatra zany ka hoe miha mahantra miha mahantra foana zany le malagasy, miha ma mitombo ny olona mahantra atao zavatra zay, noho zany a! Ny olana zany eto a! Ny karama zany a! Ny olana karama tena olana ara-tekoharena zany a! Any fotony le izy de eo zany no tendrevana hoe. Tena hoe eo izany izy hoe ahoana izany no atao? Inona izany no tokony hataon'ny fanjakana izany? Marina ilay teren'ny teo hoe hetra be dia be an! Satria anisan'ny hoe instrument izany dia politika ekonomika koa izany an, antsoina hoe politique fiscale, mba hahafahan'ilay orinasa izany an mamokatra be be kokoa. Izay ilay tereniko teo hoe tamin'ny lisa covid an, tsy mba nisy anie izany zavatra izany e, nahemotra fotsiny ny fotoana nandavana azy. Fa tsy hisy izany hoe ao izany mba misy hoe stimulus izany zavatra izay. Any izany ilay olana e. Miresaka ny vahaolana ihany tsika rehefa avy eo fa omeko fitenenana kely hoe nantenaina raha mety dia averiko ihany neny Herzo rehefa avy eo droit de reponse kely ezahantsika tazoma ihany ireo minitra hafanarahantsika raha sitrakareo Rahawara. Hamaly kely an i SG satria sao dia lasa diaboliser ilay izy hoe tsy tianay hiakatra ny fari-piainan'ny mpiasa malagasy. Tsy izay nenay izany fa. Jerenay mihitsy ny Malagasy isan-tsokajiny. Misy tokoa ny mpiasa ary miara-mihiboha amin'ny mpiasa mitovy amin'ny mpiasa rehetra satria mpiasa Malagasy ihany koa ny tenako fa tsy hoe miavaka ao anatin'izany akory fa mahita izany izahay hoe tsy dia ilay karama izany karazana fomba anankiray ahafahana tokoa mandrefy ny ezaka sy ny famokarana atao. Fa misy tantsaha maro mamokatra ary ataoko fa asa mafy lavitra noho ny asa mety hatao aza ny asa miasa tany manjo ny any amin'ny vingt kilomètre de large any ny ataoko hoe amin'ny oty an'ireny coton Manao zavatra maro izany, indrisy indrindra fa ny asa vatana. Tsy manambany akory ny asan'ny mpiasa malagasy izay arovan'ny sendika izay tena ataoko hoe mankasitraka mihitsy aza ny ady ataon'ny sendika satria zava-dehibe ny tokony betsaka maro loatra ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara. Ny tenin'ny minisitra ekolojista tenenina sy ambara izany dia tsotra ny anay hoe tena izay ilay efa noteneniko teo moa izy ary namafisin'ny profesera teo hoe ilay olana fototra mihitsy no ndao tokony ary jerena Nareo zao tokony hanana tokony hisy dinika sosialy na dinika politika mihitsy iarahana amin'ny mpampiasa araka ilay fanambarany hoe misy zavatra tokony hifampidinihana ao mba tsy hahatonga antsika izany ho tafiditra any efa nazavain'ny professeur teo hoe spirale ny inflation teo satria lasa isika mianakavy mihitsy no dobo eto a fa izay manana ary ny tena olana isan'ny olana taratra eo anatin'izy a izay manana revenu ambony ange no tena mahazo aina ao anatin'ilay fifisondrotan-karama e fa izay manana revenu ambany aza Na kajintsika hoe telopolo isan-jato ka ny telopolo isan-jaton'ny roa hetsy ariary ange tsy tonga araka ilay tenintsika hoe telo hetsy e! Tsy tonga fa anio moa izany maro e! Mbola nakarinareo ary izany ilay izy satria efa efa mananika ny dimampolo isan-jato izany raha vao hoe roa roa hetsy lasa telo hetsy a! Efa lasa dimampolo isan-jato izany no hisondrotra amin'izay fotoana izay. Dia hitantsika amin'izay fa eto tokony tsy voafehin'ny fanjakana ny inflation fa ny solution andraisany eto dia plafonnement ana prix. Izay hitantsika fa lasa nanenjika an'ilay plafond daholo ary ilay mpivarotra fa tsy noraharahiany akory izay raha fitonjato ny vidiny an, ny plafond navoakan'ny fanjakana roa arivo an, nakariny nankany ilay izy nanenjika an'iny, izany hoe izany zavatra izany izany izao dia hitantsika fa raharaha manahirana ka tsy tsy ho ilay karama mihitsy no andeha havahan'izany olana rehetra rehetra izany gasikara Dia izay no mahatonga anay miteny hoe, Tsy io izany ny vahaolana, fa tsy manenjika akory ny fitakianareo izahay na sanatria hoe aza ajanony ihany ny anareo, na hoe tsy mety aminay io, fa azavainay mihitsy izany amin'ny mpanaraka ny vaovao sy ny mpanaraka ny toe-draharaham-pirenena hoe izay ilay zavatra iainantsika eto, dia tokony hifantoka amin'izay izany ny adihevitra sy ny famahana an'ilay olana. Zay zany ny hevitra zany SSM. Ya, mamelà aty am-boalohany aloha somary ho lavalava kely a, raha sitrakareo no intervention-ko raha mba mety. Ny voalohany aloha ngambany a, tiako tenenina raha ny mpiasam-panjakana deux cent quinze mille eo, ny mpiasa privé a eo amin'ny un million cinq cent mille eo, zany hoe. Raha tambatr'ireo izany eo amin'ny un million sept cent mille consommateurs eo izany izay azo lazaina hoe ny hakebeazan'ny olona miasa ihany ange no afahany no mamelona an'ireo namantsika avy any ambanivohitra mitondra ny variny, mitondra ny vokatra sy ny sisa. Raha izay. Za tsy mandiso ny analyse-n'izy mirahalahy teo fa. Zavatra tiako tenenina fotsiny hoe raha aty amin'ny orinasa tsy miankina, raha mpiasa ataontsika hoe bokatrosa izy, marary izy, inona moa ny vokatra ho antenaina amin'izay raha ohatra tsy afaka hitsabo tena izy, raha ohatra ka ny sainy mieritreritra foana hoe ahoana no hamerenako ny vola amin'ny Rakoto sy Rabe izay nindramiko a, dia ahoana, lasa tsy misy fifantohan-tsaina amin'ny famokarana dia mazava ho azy. fa lasa sozanina ihany koa ilay orinasa izay isany fa ny ahy izany ny napetraka hatramin'ny voalohany ary anatin'ny fitakiana misy lohahevitra telo izay napetraka ny hoe mpiasa malagasy mitaky famoronana asa fidiram-bola mifanaraka amin'ny vidim-piainana, tany tan-dalàna sy lavitry ny kolikoly ary mandry fahalemana. Maninona moa no napetraka ireo? Marina dia marina ny tenenina teo ny hoe mila famokarana eto Madagasikara. Inona no famokarana voalohany? Ny fiforonan'asa. izany hoe ny mpampiasa vola, dia ilaina dia ilaina tokoa mba hanome asa ny vahoaka malagasy satria araka ilay notenenintsika teo, ny informel be dia be ny mpivarotra amoron-dalana, ny be dia be izany ny ny taxi bisikileta, taxi moto, misy manao bizibizina hozy izy. Tsika tsika malagasy a izay tsy mandoa hetra tsy hitan'ny radara ny fanjakana satria tsy mandoa hetra satria inona ny antony a ny antony dia tsotra ilay tena asa tena formel a tsy misy le asa tena hoe tena asa mipetraka izay a ampiasain'ny mpampiasa vola zany inona ny antony mahatonga an'izay a ny antony mahatonga an'izay dia noho ny tsy fisiana tany tan-dalàna noho ny kolikoly noho ny tsy fandriampahalemana dia izany zavatra izany izany mahatonga ny mpampiasa vola izahay somary mihemotra izy ao anatiny ka izahay tato anatin'ny syndicat raha mitaky ny telopolo isan-jato mazava ho azy fa misy mesures d'accompagnement tokony ampiarahana amin'izay mesures d'accompagnement tokony ampiarahana amin'izay dia izahay mitaky ao anatin'ilay izy ary efa Inona ohatra ilay mesures d'accompagnement? Mesures d'accompagnement izay ampiarahana amin'izay dia hoe. Mila manova rafitra sy politika ara-toekarena aloha ny fanjakana, izay ampanatsoy, miantso foana angambany raha ianao mahatsikaritra an'izany hoe isaky ny miakatra amin'ny tele anareo ato aho dia miantso foana hoe ampanatsoy ireo manam-pahaizana ara-toekarena, ampanatsoy ny tompon'orinasa, ampanatsoy ireo vondrona orinasa dia ampanatsoy ny sendika. Andao tsika hidinika hoe aiza daholo ny sakana? Sinoa tsy mampandroso ny fomba famokarana eto Madagasikara satria ny antony araka ilay notenenina teo ny hoe raha marary ilay toekarena dia noho izahay tsy fisiana famokarana izay. Mazava be eto amiko aty manko izany ny ity ny budget des citoyens hozy izy relatif à la loi de finance deux mille vingt deux. Ato anatin'ity zavatra ity izany ary rehefa mijery an'ity tsika infrastructure no tena betsabetsaka tena hoe andanian'ny fanjakana vola ao anatiny. Lazaina fa ianao moa niteny teo hoe masse salariale quarante quatre pour cent fa rehefa nataoko ny kajy ao anatin'ity zavatra ity an, tsy mbola tena tonga quarante quatre pour cent le ity chiffre avoaka ity ity ity loi de finance an, tsy tsy dia tena izay loatra fa manodidididina ny trente pour cent eo eo ngambany an, mahery kely an ny karama manoloana ny io budget io izany. Dia ny tiako hiaviana izany ao anatin'ilay izy dia tsotra ihany ny hoe, marina, tokony ho resahantsika hoe, izaho mpiasa ny douane an, fantatro tsara ny zavatra misy hoe, manahoana ny fanafaran'entana manoloana ny fanondranana. Fa ianao koa mahita hoe manahoana ny recette manerantsika da zavatra. Ny recette an, izany zavatra rehetra izany ange araka ilay noteneniko teo e, miditra anatin'ilay point fahatelo niresahanay izay ny hoe, tany tan-dalàna, lavitry ny kolikoly, ary mandry fahalemana. Tafiditra ao anatin'izany zavatra izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka hijerintsika ny recette fiscale sy ny recette douanière, dia marina dia marina tokoa no tenenina fa misy, ary ny orinasa malagasy foana no tratra an-kendaroroka rehefa ohatra ka mandeha ny ny contrôle fiscal, mandeha ny ny famoahan'entana. dia ny amin'ny orinasa malagasy foana no matetika kendaroroka fa ny orinasa vahiny dia malama ohatry ny trondro. Tsy haiko ho azontsika ny tiako tenenina angamba ao anatin'ilay izy dia rehefa jerevana raha hijery fotsiny tsika izao ato izao ny mijery an ny resaka taxe petrolier izay efa noteneniko tamin'iny fotoana iny an, dia raha mijery tsika taxe sur les produits pétrolières amin'ny prévu amin'ny loi de finances initiale deux mille vingt deux trois cent virgule quatre milliards ariary, TVA, APP, cinq cent quinze virgule neuf milliards ariary. Fa za teto niteny tamintsika, ireo zavatra tenenitsika ireo jusqu'à hatramin'izao tsy mbola mi-payer-n'ny compagnie pétrolière. Nanomboka tamin'ny volana novembre ny farany mi-payer-n'ny compagnie pétrolière taty amin'ny fanjakana fa huit cent milliards d'ariary. Izany mbola tsy mipihena ma raha ohatra ka reo ny ataontsika kajy a, ao anatin'le izy, manomboka novembre, decembre, janvier, fevrier, mars, avril. Ka izany zavatra izany mampandringa zavatra be dia be. Ekeko, manana vola amin'ny fanjakana ny compagnie petrolière, fa ny tokony ho izy aloha tokony pihena aloha ny taxe miditra, satria maninona ara ny itsika vao mampiditra entana avy any ivelany a, tsy mivoaka ny port-n'i Tamatave na ny bureau des douanes ny entana raha tsy voapehe ny ny ny voa ny ny ny taxe zany taxe douanière fa maninona ny compagnie petrolière manana large latitude sahala amin'izay ny hoe efa nomena traite ianao a afahanao manao peuement an'izay a tokony ho alohanao kanefany a dia tsy pehenao araky ny tokony ho izy na par rapport amle resaka traite niresahana teo ary dia tsy mi-honorer-nao ny engagement-nao i PE an'ilay izy nanomboka tany amin'ny novembre mankaty. Lojika be izany ao anatin'ilay zavatra resahantsika ny hoe, izaho tsy mbola hiteny ny resaka fandanindaniam-poana, izay ahafahako miteny amintsika ny hoe, izahay anie raha ohatra ka manao kajy ao anatin'ilay izy mahita zavatra be dia be, firenena mahantra i Madagasikara tokony hifehy fehikibo ny mpitondra fanjakana. Fa tsy lojika mihitsy izany hoe, anatina hoe izany ohatra raisiko fotsiny hoe directeur anankiray na any amin'ny institution na aty amin'ny ministera mandray carburant izay tena tsy eritreretin'ny saina ao anatiny fa misy amina milliards ahoana moa ny eritreretintsika hitady hanaovantsika an'izany hoe fampandrosoana raha ohatra ka misy olona ampahan'olona vitsivitsy ihany mahazo tombony kokoa ao anatin'ilay fitantanan-draharaham-panjakana. Izany zavatra izany izany no antony mahatonga anay mametraka an'ilay hoe andao aloha hasiana fifampidinihana lalina. Ary raha miresaka isika, ny sendikà no anisan'ny sitona lakolosy voalohany teto Madagasikara hoe hidio ny sisin-tanintsika amin'ny resaka covid. Tany amin'ny vingt sept janvier taona roapolo sy roa arivo izahay no nanao conférence de presse an'izany satria efa fantampantatra hoe inona ny zavatra. Tranga. Tonga indray ny covid, niteny ny syndicat ny hoe asivo conférence nationale économique et sociale hivondronan'ny mpahay toekarena ny mpandraharaha, ny syndicaliste mba hahafahantsika mijery hoe inona no hiatriatrika an'io covid io. Tsy nohenoina anie izay e! Izao izay mbola miteny ary mbola mamerina. Ny politikan'ny fanjakana ny tohizany ihany fa vao maia totongana ilay toekarentsika dia aiza ho aiza amin'izay ary ny mpiasa malagasy satria ho avela ho faty daholo ary ve ny mpiasa malagasy ka izay izany no antony mahatonga anay mametraka an'ilay hoe ray aloha rehefa niteny ianao Andriamatoa Filoha ho ampiakarina ny karama dia efa nomenay anao izany hoe ity ny zavatra takianay fa faharoa izay mesure d'accompagnement izay Tsy ho tafavoaka irery amin'io ny fanjakana, fa hatsoy daholo ny ny olona nianatra sahala amin'ry professeur sy ireo economiste maro be eto an, hahafahana mifandinika an'ilay izy fa fantatsika tsara ny hoe ny ariary an, ny ariary farany arak'ilay noteneniko teo, ny ariary an, izay an fototra hahafahantsika hoe mitazona an'io vidim-piainana io nefa ny tsy mipetraka araka ny tokony ho izy, ny antony na ny exportation antsika ary ange be dia be ny Rapatriement ana devise a! Izahay ihany tokony ho anjaran'ny fanjakana ny manara-maso an'izany, tsy mipetraka araka ny tokony ho izy dia lasa sahirana ny firenena, ireo olona mandefa devise any ivelany. Rehefa avy eo ianao mbola afaka miteny a! Miala tsiny fa manjary lasa mizana tsindrin'ila indray ilay izy Barson. Manana remarque kely aho ho an'ilay namana ato a! Tsy haiko hoe mamaly azy aho fa za te hijanona kely foana eto amin'ny resaka karama vetivety aloha ny antony a! Ny mpijery zao miandry daholo. Daholo mihitsy ny ao anatin'izay hoe inona ny vokatry ny ady hevitra eto satria manatrika manam-pahaizana isika, manatrika mpanao politika dia raha vao hoe izay no azo laka be mihitsy ny ao anatin'ny sain'ny opinion publique hoe tsy tokony hoakarina ny karama dia mety hanahirana hiteraka olana eny amin'ny resaka eny amin'ny mpiasa izany izay satria lasa hanova Lasa hi demotiver an'ny mpiasa izay fomba fijery izay fa omeko fotsiny tsika hoe ianareo amin'ny resaka ny eto Madagasikara moa amin'izao tadidintsika nisy fotoana hoe misy efa satria ianao mantsy miresaka ilay mpiasa ankapobeny ny vahoaka ankapobeny dia tadidintsika nisy an'ireny ilay hoe aa nisy fahatongavanao mivavy be ronono zaraina ny mivavy be ronono any amina faritra Misy any amin'iny Antsirabe iny izao nisy tanora manam-pahaizana nomena tany natosika nanao ny ezaka. Misy amintsika izao misy an'ilay hoe fanomezana vatsy tsinjo, fizarana vola, vatsy nakohonana. Misy fanapahan-kevitra raisina ohatran'izay izany ho an'ny sarambabe iray manontolo. Izay izany no anafijery ny manam-pahaizana rehetra izany ary matetika izany ny resaka théorie ohatr'izay matetika manaheno roa amby enimpolo taona tsika na nanam-pahaizana be daholo nareo tao namoaka chiffre rehetrretra mbola ohatr'izao ihany tsika rehetrretra raha hiainga amina resaka ohatr'izay izany tsika fa izay mieritreritra hoe jereo tsara ny isan'ny secteur anankiray inona no natao amin'ny secteur anankiray inona no sahaza azy Dia nay mieritreritra hoe ny secteur miasa dia mamokatra izy dia tokony ho mendrika an'izay kosa izy ao anatin'izay. Ny fomba fanaovana hoe mi-decreter-na tsika ao anatin'izay ilay nambara teo moa izany hoe rehefa navoakan'ny fanjakana ny lalàna dia na ana orinasa kely aza dia mihatra amin'azy iny. Eo izany tsika no mijery. Tena mila mijery an'izay ny fanjakana no mijery an'izany fa tsy izahay mpiasa miasa ao amin'ilay orinasa. Fa tsy manjary lasa diso mantsy tsika raha ohatra ka zay foana no asainareo maka ny responsabilité ao anatin'izay, tsy ekenay izay fa ny matoa ianao izany a nanao niditra na entrepreneur tena nameno dossier rehetra teny amin'ny DBM dia mazava loatra mahafantatra ianao reto daholo ny lalàna, reto daholo ny zon'ny mpiasa. Tsy maintsy ataonao vao makao ianao. Izany hoe alohan'ny hanaovanao investissement izany ho an'ny resaka investissement dia tokony mitady moyen ianao. Anjaranao izany manao an'izay ilay orinasa. Ny fanjakana, any amin'ny fanjakana ianao no takarina hoe ampio ampio izay. Fa raha hoe isaky ny handeha isika dia ho critiquer-nareo ny fisondrotan-karaman'ny mpiasa satria hoe tsy mamoa. Aah izay kosa. Mahatonga mihesista kely an. Manimba an'ilay sainay mpiasa ny fahenoana an'izany hoe tsy tokony hiakatra hono ny karamantsika, tsy tokony hiakatra hono ny karamanay fa za miasa, mamokatra tena miasa manao izay daniny, tena hery rehetra izay, any ny any mahatonga an'ilay izy ilazako an'ilay hoe aa jerevo tsara ilay izy a, dia rehefa miresaka ianareo a ataovy tsara ny fanadihadianareo ho any amin'ny sehatra izay tsy hidiran'ny mpiasa ary e, satria izay moa ilay nambara teo anatin'ilay izy, afana, miaro an'izay feo izay satria manimba ny sain'ny mpiasa ary lasa hivoaka rehefa avy eo hoe demotiver indray ny mpiasa amin'izao fotoana izao aho satria manambara amin'ny manam-pahaizana hoe aa tsy ilaina mampakatra amin'ny mpanao politika ohatra izany izany mahatonga an'ilay izy aa hoe sotomina eo foana iny izany a mba tsy ho any amin'izay ilay izy a ilay idée fa manjary sao dia lahatra teo ary izy eo Tohizantsika ihany ilay izy a izany hoe ao anatin'ny valin-teninareo afaka sady mamaly ihany nareo mba tsy lasa droit de reponse lahy ve to anisan'ny ady hevitra mantsy a. Ao anatin'ilay karama ihany an, tsy ka variana amin'ny resaka hoe karama fa be dia be izany ny hevitra nivoaka rehefa nandeha iny resaka iny an, ny amin'ny hoe maninona raha ilay indisy saraleala na ilay grille indiciaire mihitsiny izany no kitihana ao anatin'ilay izy an, ho an'ny mpiasam-panjakana moa anisan'ny tena voakasika izany ao anatin'io zavatra io an, rehefa mandinika anefa ny manam-pahaizana somary Tsy tena mifanalavitra ihany ny karama ary za rehefa tena nijery ny structure aty amin'ny fanjakana dia nandinika hoe raha sa, ohatra iray fotsiny raisiko a, raha hoe samy ambony rindra ihany a, izany indice izany a, ho an'ny mpiasam-panjakana izao ny magistrat sy ny administrateur civil tena ambony rindra ny indice na samy categorie huit a, na mitovy ihany aza ny niveau academique izany ao anatin'ilay izy a, fa raha karama izany nge izany a, miresaka indice izany tsika tsy tena mifanalavitra fa ilay. avantages sociaux, iny no tena makarama ny karama zany ao anatin'le izy an, ary ireo karazana indemnités isan-tokony no tena hitanao hoe makarama ny karama ho an'ny sehatry ny fanjakana zany an, dia ny fanontaniako zany androany lasa tafiditra ao anatin'le système d'égalité sy système d'équité tsika raha miresaka an'izany indice sy karama izany an, fa. ohatra, ny avantage ve no tokony ho esorina ao anatin'ilay izy sa manahoana no mety ho fahitanareo izany? Asa ny humaniste asiantsika mamaly angambany amin'izay resaka hoe karama sy ny grille indiciaire izay. Ny zavatra misy aloha eto Madagasikara dia tena injustice sociale mihitsy no misy. Tena injustice satria tsy mitovy ny karama omena ny olona mitovy fahaizana. Any am privé mazava tsara mihitsy a! Misy catégorie OS, catégorie hors catégorie hatramin'ny catégorie hors catégorie dia tena mitovy io ary miezaka mampitovy anazy ny any am privé tena miezaka fa eto am fanjakana moa izy io dia tena atao hoe injustice mihitsy ary tena hita hoe raha samy mianatra izao ihany a dia samy manampahaizana izao ihany a fa hafa mihitsy ny karaman'ny teneninao teo hoe magistrat teneninao teo ny hoe administrateur civil Fa ahoana moa izany mpampianatra eny Ankatso? Indraindray aho efa mpianatra ry zareo ary lasa be karama noho izy rehefa eny amin'ilay toerana ilay mpianatra izany dia izany izany ilay sandan'ny ezaka eto Madagasikara ary isika rahateo izany tsy manana fahasahiana izay nitondra rehetra hatramin'izao hoe nanitsy efa ady efa ela io resaka indice io fa iverenako nenay hoe Somary tsy maintsy valiako ihany aloha i SGS satria manjary lasa mandiso aho an'ilay tena fomba hita ny tanana satria ny hitako hoe olana izany tsy azon'ilay olona ilay tsy azon'ny mpiasa malagasy ny zavatra resahanay izay aloha izany ny fahitako azy an, tsy azo ilay tsy tsy azo ilay izy dia tsara izany tsindriana ihany ilay mahakasika an'izy teo hoe ilay karama izany aminay an. tsy voatery ho be karama izany no tena vahaolana amin'ny fomba hitantanana ny firenena fa andao tenenina fotsiny hoe gratuit ara ny sekoly, gratuit ny fitsaboana, mahazo logement ny olona, atao inona izany ilay karama be? Ny tianay tenenina izany dia hoe. Misy ady iraisana tokony atao izany e! Fa tsy hijanona hifantoka fotsiny aminà karama. Satria raha hifantoka fotsiny amin'ny karama isika dia lasa diso ilay diso ilay fomba hamahana ny olan'ny fahantrana eto Madagasikara satria izay ange no tena isan'ny mampikaikaika antsika hoe mahantra isika dia ny karama fotsiny aloha no tiantsika hojerena satria iny no tena hita hita amin'ny vatana fa miditra any am-paosy e! Dia iny no tsy maintsy adivana. Fa maninona raha miara-miady isika ny hamahana an'izany fampianarana eto Madagasikara izany Niteny mihitsy ny namantsika teo hoe raha tsy zarizary soja ny mpiasa malagasy ahoana tokoa moa ny hamokarana an'izany? Tokony mipetraka makany izany ny ny adihevitrintsika fa tsy hanao fotsiny tsika hoe hiady ho an'io karama io fa rehefa tena hiady tsika andao miara hiady an'izany tsika hiadivana ny tokony hamaimaimpoan'io fampianarana io ary tokony mitovy lenta satria tena iaraha-mahalala fa tsy mitovy lenta ange ny fampianarana e! Mba tsy hitenenako hanome ohatra anareo aho zao eo am-piasan'ny commune Antananarivo renivohitra izay miisa hatrany amin'ny efatra arivo izy ireo, ny dimampolo isan-jaton'ireo a dia eo amin'ny niveau a manakaikaiky ny CEPE izany ny primaire izany ny niveau an'ireo mpiasa ireo, eritrereto amin'izany dia izay ilay nazavain'ny professeur teo hoe ambany plat be ilay productivité satria ilay niveau sy ilay capacité-n'ilay mpiasa hamokatra izany a tsy afaka terenao hiakatra ambony be De izay le ady tokony ataontsika hoe fa maninona lasa lasa petit ouvrier foana le malagasy de tokony akarintsika mihitsy ny voan'ny malagasy e! izay ny ady tokony raha manao eto fa raha io karama karama karama karama io foana de voafitaka sy voafandrika ao anatin'io tsika de lasa tsy tsy voavaha le tena olana tiantsika diovina de le fahantrana izay a Farany a, tiako hamafisina amin'ilay resaka tian'ny Gasikara tenenina teo hoe mahakasika ny resaka indice indice. Ny privé nge tsy mahazo tombony amin'izany e. Tsy mahazo tombony fa ny fanjakana ihany mahazo tombony amin'izany. Izay tenenin'ny namantsika eto amin'ny Saint-Bideux, amin'ny deux cent mille mahery teo izy teo raha tsy diso aho a. Deux cent quinze mille izany hoe raha ny vahoaka malagasy izany izay an, vahoaka malagasy miisa enina amby roapolo tapitrisa gasikara ary mihoatra faingo izany ilay izy. Hitanao izany tsy voavaha izany ilay olana ka ho anay izany an, andao tsy atao antsony ny débat fa andao a alefa misimisy kokoa ary izay miombona amin'ny syndecat mihitsy hoe raha hitako nareo hoe manomboka izao izay an, mba jereo akaiky ny fampianarana ny zanakay. Raha miditra any amin'ny hopitaly izay an, tsy tokony ho payenay daholo ity rehetra rehetra ity fa. Tokony mba mandeha araka ny tokony ho izy raha mianatra eny amin'ny université. Lafo be nga izao ny mampianatra zanaka any amin'ny université izany a! indrindra indrindra fa any amin'ny tsy miankina. Tena manahirana izany. Dia izay izany no mahatonga anay misarika hoe andao atao mankany kokoa ilay izy ny syndicat fa rehefa mankany isika izay mino fa tsy ho karama intsony ny takinareo amin'izay fotoana izay fa ho zavatra hafa. Hisy vahaolana ihany moa no resahantsika rehefa avy eo angamba. Voafontsika amin'ny resaka vahaolana omaly, nitodika ato amin'ny professeur manoloana an'izay nampiasaiko mihitsy mantsy amin'ny handikana an'azy amin'ny teny gasy somary sahirana kely aho. Ve tena karazana système d'équité sy système d'égalité oa raha miresaka an'izany gris indiciaire sy na indice saralealy r'zany tsika? Manahirana anah mantsy. Tsaroako tsara ny filoha ohatra zao tam rehefa nanao fampielezan-kevitra dia hoe akarintsika dimy amby roapolo isan-jato ny karaman'ny sefom-pokontany fa ianao nefa any raha tena mijery ohatrinona moa le tam karama? Roa alina ange dia avadika dimy alina e! Fa raha miteny ny filoha hoe ataontsika dimy alina ny karama sepokontany dia mimehy ny olona fa lalaovina any amin'ilay pourcentage ohatrohatr'izay izany ilay tiako resahana mantsy an! Manahoana ny fahitany i professeur an'izay ilay hoe tontolon'ny karama dia aleo tsy mikarama ilay vatany ireo ampiakarina fa ilay indice mihitsy? Miombon kevitra amin'izany ve i professeur? Ny io moa izany misy fomba maro izany ahafahana hoe mijery an'ilay hoe ahoana no ahafahana mahatonga an'ilay hoe justice sociale izany na equité sociale e! Ohatra zao le tena namana tato hoe mba atao maimaim-poana zany fa ny ohatra hoe mizaka fampianarana sy resaka fahasalamana ohatra. Fa indray mantsy zany a, iny zany zo a miankina amle fahefan'ny fanjakana koa iny zavatra iny. Zany hoe fanjakana zany i-subventionner ny dikan'izay. Jereo fotsiny zao ny resaka jirama zao ohatra. Jirama anie ka amina centaine de milliards isam-bolana angamba izay a. Trois cent milliards d'ariary ao an-taty ny taona. Nomen'ny fanjakana e. Nefa le jiro nefany a. Nefa otrina ny vola lany any am misteran education national oe anabeazana ny malagasy zany. Tsika zao mbola niveau primaire zany zao tsika zao. Enimpolo taona tsika zao ny tsika ny adul ny any am fambolena antsoina teny vazaha oe agriculture de subsistance zany oe survie zany velomona fotsiny satria raha nomeny chiffre nareo ohatra oe quatre cent dollars par annee zany oe ny productivite zany vokatry ambatan'olona any ambanivohitra e. Ary any no tena ambony ny tahan'ny fahantrana. Inona izany no natao teto indray ny enimpolo taona mahery, na tanatin'ny telopolo taona, na tanatin'ny roapolo taona ohatra? Nefa anie, afaka jeren'ny namantsika koa hoe ohatrinona koa no vela miditra amin'izany misteran'ny agriculture izany indray andro tamin'izao nataony izany, amina milliard anie izany e! Noho izany, eo izany no tiako tenenina hoe, tsika izany lasa hoe, ilay tsy tena olona izany no lasa vahantsika. Dimampolo amby zato isan-jato ilay nambaran'ny filoha tamin'ny sefom-pokontany, fa tsy dimy amby roapolo isan-jato satria hoe hiakatra dimy alina ilay izy teo. Ndao ary. Ya. Mahafinaritra an'ahy satria ohatry ny efa somary Mifanakaiky. miombon-kevitra amiko izao Professeur ato amin'ilay hoe tokony hojerevan'ny manam-pahaizana sy ny ny anona hoe misy tokony fandalinana lalina amin'ny ahoana ny anaovantsika ny toekarena malagasy. Miresaka amin'ilay resaka indice moa ianao a, ny syndicat izany raha avy aty amin'ny fonctionnaire dia efa nangataka foana an'izay hoe alignement ana grille indiciaire. Izay efa efa lazava ny araka ilay nitenenina hoe nisy ny assise nationale amin'ny fonctionnaire tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo, tamin'izany fotoana izany efa nazavaiko foana hoe ny minisitry ny fonction publique tamin'izany efa nanaiky an'io. Fa ny fampiharana azy izany dia tamin'izany ny minisitry ny Finances hoe alao hiandry fitondram-panjakana tena mahefa satria mbola transition tamin'izany. Ny zavatra tsara homarihana fotsiny angambany dia mametraka ao anatin'ilay izy ny hoe zavatra tediavin'ny fonctionnaire io, alignement na grille indiciaire io. Miresaka moa tsika any amin'ny resaka hoe indemnités sy ny sisa, za zany kosa aloha dia mahita ny hoe. Misy be dia be ny zavatra tsy itovizana amin'ny fanatanterahana ny asa. Misy aho, raisiko ohatra, ary tsy hoe fiarovako ny mpitandro ny filaminana, fa raha ny gendarmes, raha ny polisy, raha ireny détachement autonome de sécurité ireny izay manao ny haino tsy ho zavatra amin'ny fampandriampahalemana, any amin'ny tany be dahalo, heveriko kosa fa rariny sy hitsiny izy mahazo indemnité de risque ambonimbony kokoa. Fa toy izay ihany koa ny hoe ny aty amin'ny fampianarana, izay izaho alohan'ny hiakarako aty nifampiresaka tamin'ireo namana ao amin'ny Sempama, manahoana marina moa ho'a izao ny tamin'ny toy an'ny hetsika nataontsika tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo satria nampanantenana ianareo hoe homena Raha hetsy ariary ny zaraina telo ny fandoavana azy tamin'izany fotoana izany dia hoe dimy arivo sy roa alina aloha taona valo ambin'ny folo sy roa arivo, dimy arivo sy roa alina taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ary dimy alina taona roapolo sy roa arivo. Izany no fanarahana tamin'izany fotoana izany. Dia hoy izy izy ireo no mamaly hoe aa tsy tsy mbola misy izany zavatra izany. Eo moa izany an, apetrako izay fa izay nampitaina tany fotsiny an. famarinany an, za tsy mpampianatra ka tsy fatako hoe ahoana ny fiche de paie an'ireo zany na ny avis de credit an'ireo fa tiako tenenina fotsiny par rapport amin'izay zany hoe indemnité de cré reo no naha olona antsika tsy olombe tsy tsy tonga manam-pahaizana amin'ny manam-pahaizana raha tsy reo antanatohatra avy any amin'ny farany ambany reo tokony mendrika ho azy ny omena Izahay an zavatra tokony ampiakarana ny fari-piainana. Ohatr'izay ihany koa ny. Vetivetika fotsiny. Izao mantsy nisy mpiasam-panjakana sy miasa tena anankiray ny ady hevitra ohatr'izany mihitsy. Dia tsy hoe mamaly aho fa ny tena manahirana mantsy ao anatin'ilay izy dia ny mpiasam-panjakana nanao an'ilay fianianana zéro heure izany. ary ozy ilay privé rehefa niady hevitra tao amin'ny fianakaviana mihitsy ilay izy ary noraisiko ilay izy hoe tena marina izany ady hevitra ireto izany rehefa tena dinihanao lalina hoe fa maninona marina moa ny mpitandro ny filaminana nomena indemnité de risque ny dokotera tonga corona meo indemnité izay fa tena grave be ity corona ity dia ozy ilay privé hoe fa maninona lisa ny nomena asan'ny lisa ange izany e fa raha izaho mpamboly omby no nasehina nitondra basy nanafika dia mila indemnité de risque satria tsy asako ilay izy Ohatrohatr'izay kokoa, za mpanety volo no nasiana ny ady amin'ny coronavirus nanampy an'i mpitsabo dia mila indemnité de risque fa i Lisa ange nisafidy an'ilay asa, asan'i Lisa aloha, izay mihitsy ilay vocabulaire raha mba azahoan'ny président anazy, asanareo ilay izy, koa maninona nareo mbola mangataka indemnité, indemnité de cré, fa maninona nareo satria nareo ange nisafidy ho mpampianatra, ohatrohatr'izay izany ilay adihevitra amin'izay an, za tsy manana olana amin'ny mpitsabo na ho an'ny mpampianatra na ho an'ny an, fa tiako ampidirana an'ilay fanazavan'i. ny président mantsy mampatonga antsika hoe tena égalité ve ny resintsika sa équité marina no resahantsika eto? Satria Madagasikara dia mahantra dia mahantra loatra ilay toekarentsika dia rariny sy hitsiny izany ilay olona eo amin'ilay toerana satria meteza ianao amin'ny toerany ny hoe marina nanao jeu l'honneur izy, marina izany, marina izany satria nanao an'izay izy, kanefa kosa metesse tsika amin'ilay toerana satria ireny olona ireny ange jerevo tsara ny hampianatra zanaka an! ny ny ankebiazan'ny olona ange mihazakazaka hampiana-janaka amin'ny renivohi-paritra daholo e! satria arak'ilay teniny teo hoe tsy mitovy ny lentan'ny fampianarana, misy a ny mahatakatra mandefa ny zanany any amin'ny sekoly tsy miankina satria mba avoavo kokoa fa misy a. Ilay tena tsy mahatakatra, le any amin'ny sekolim-panjakana, dia eo aho no mamerina an'le izy hoe miverina amin'le ohatry ny hoe mpampianatra sy le hoe mpiasa mpiasa privé zany, tsy ampy azy intsony le fidiram-bola satria le fidangan'ny vidim-piainana ngeza loatra. Izy any amin'ny tany lavitra andriana dia lasa sahirana satria na indemnité d'éloignement raha tsy misy izany zavatra izany, izany tsy hitovy mihitsy amin'le hoe, arak'le tenenitsika, ny vidim-piainana. Fiainana eto Madagasikara isaky ny faritra tsy mitovy e! Raha mijery ianao any Fort Dauphin ny vidina ciment ohatra hafa, tsy hitovy amin'ny eto Antananarivo ny vidina ciment, dia ohatr'izay ihany koa ny vidina vary, ohatr'izay daholo ny zavatra rehetra rehetra, ka ahoana moa ho an'ny fonctionnaire izay any amin'ny tany lavitra andriana? Raisiko ohatra izay zavatra teneniko izay, tsy mitovy ilay vidim-piainana any sy ny vidim-piainana eto. Izy miteny an'ilay hoe fianarana maimaim-poana sy fitsaboana maimaim-poana. Izaho mbola miteny angambany hoe mbola sarotra, ary ny tenenin'ny profesora teo mbola somary sarotra izay satria hiditra amina subvention ve tsika? Subvention izay raha ny jerevana ny tantaran'ny subvention, ny Air Madagasikara sy ny Jirama no tena nandanian'ny fanjakana anisan'ny vola be indrindra, nefa mankaiza izy izao? Hitantsika tsara angambany ny zavatra misy. Ary ao anatin'izany zavatra izany, orinasam-panjakana efa mitady ho faty koa izao ny Sofitrans. Izay amin'izao fotoana izao iadivan'ny mpiasa mafy satria efa nasorina, efa tsy geren'ny Sofitrans intsony ny Hotel des Thermes, efa tsy geren'ny Sofitrans intsony ny Zam Hotel, dia tsy misy afa-tsy ny resaka fanaovana service any amin'ny aéroport, kanefa tsy tafiditra izy ao anatin'ny aéroport vaovaontsika. izay efa an-dalam-pahafatesana ihany koa izany raha tsy misy mesures izay horaisin'ny fanjakana manoloana an'izany nefa fantatritsika tsara izany hoe Sofitrans izany raha ny fahalalako aloha izay benefisiera foana izy izany ny resultat-ny fa tsy tsy tsy tsy nidiran-tsosa sy ny sisa satria mazava ho azy fa mahazo tombony izy amin'ny fanomezana sakafo dia hiverenako amin'izay ary ilay zavatra noteneniko teo ny hoe Famoronana asa, tsy misy afa-tsy izay no vahaolana eto Madagasikara. Ahoana ny fomba ahafahantsika miantso mpanam-bola na avy eto an-toerana na vahiny ahafahana mamokatra, mamokatra sy mamorona asa? Izay zavatra izay no tena vahaolana. Fa raha hijery tsika manko any amin'ilay resaka hoe hopitaly maimaim-poana dia mbola hozy aho hoe mbola sarotsarotra ihany satria ianao anie tsy voatery handeha hopitaly fa raha ohatra fa fanafody sery ve ohatra dia handeha hananao hopitaly fa dia tsy amin'ny farmasia ianao dia nefa ianao tsy maintsy hipehe vola ary izay ny zavatra tsy maintsy hojerevantsika ao anatin'ilay izy hoe mbola mamerina ao anatin'ny vahaolana tsisy vahaolana afa-tsy izay hoe Fiaraha-midinika ara-toekarena no tokony hatao, tsy ara-politika fa ara-toekarena, satria ny antony dia tsotra be ny hoe marary ny toekarena malagasy ary ny vahaolana amin'izay dia tsy maintsy ny acteurs retraretra ihany satria ao anatiny ao mety misy ady hevitra mety mety mafapana satria misy secteurs be dia be mety mety voatotohana sy ny sisa sy ny sisa izay zavatra Zay no antony itenenana. Ny politika iny manaraka ihany satria ny mpanao politika ange mazava be e! Lazaina fa miady dia rehefa ohatra ka tonga ny deux mille neuf lazaina fa miady ny mpanao politika tonga dia fiaraha-mitantana dia ohatry ny nangingina teo ihany satria samy nahazo seza tao anatin'ny governemanta fa ilay olana fototry ny firenena tsy voavaha ilay resaka ara-toekarena. Izay zavatra izay izany no hiaviana ary hamerenako. Ho an'ny sehatra tsy miankina, anisan'ny adihevitra izay nifanaovan'ny Filoha sy ireto karazana secteur privé maro ireto ny amin'izay hoe tontolon'ny fampiakarana ny karama izay mety nindis ny grindisera ny tany amin'ny fanjakana fa aty amin'ny secteur privé dia tena adihevitra be ilay antsointsika hoe charge patronale ary fantatritsika tsara fa raha ho an'ny Cnaps manokana izany dia Efa misy texte izy io ary rehefa rehefa affile izany amin'ny Cnaps ny hampiasa anankiray dia mazava ho azy telo ambin'ny folo isan-jato ny an'ny mpampiasa, iray isan-jato ny an'ny mpiasa fa ilay patronat izany no anisan'ny tena mamelona an'ilay mpiasa ao anatin'ilay izy ohatra hoe ny congé de maternité izao ohatra ny toa mahazo demi salaire izay avy amin'ny. ny Cnaps ny mpiasa, to charge technique angamba ny fitsonin-drareo anazy ao anatin'ilay izy an, fa ny mpampiasa zany mi-supporter aty amin'ny resaka maladie professionnelle, accident du travail sy ny allocution familiale aty amin'ilay treize pour cent zany. Fa ny fanontaniako zany androany dia zao, raha ohatra ka mangataka ianareo ato amin'ny syndicat, Fehiny ara-tsosialy fotsiny ohatra dia ho anah izany hoe manaiky izany ny fanjakana hoe hanova ny mode de calcul rehetra ho an'ny fehiny ara-tsosialy rehefa avy eo satria antsika amin'izao fotoana izao aza amin'io iray isan-jato telopolo telo ambin'ny folo isan-jato io ny fehiny ara-tsosialin'ny mpiasa eto Madagasikara satria telo volana vao mandray fisotroan-dronono Taingena mozomozo ry zareo no sotroina fa tsy ronono, izay zany tsara fantatsika tsara, zay mihitsy ka satria ka rehefa nifampiresaka tamin'ny ny zareo mpanao kajikajy ao anatin'io resaka fiahiana ara-tsosialy io mantsy tsika de hoe fa maninona ny an'ny fanjakana no raisina isam-bolana de satria efatra amby roapolo isan-jato no Mankany amin'ny fisotroan-drononon'ny izany hoe ny dimy isan-jato alaina amin'ny mpiasa, sivy ambin'ny folo isan-jato ny fanjakana. Dia raha te ho azo an'io ozy nareo an, izay ny fampitahorana ataon'ny ny any amin'ny mpanao kajikajy rehefa miteny izay hoe ataovy isam-bolana io an, dia hoe tokony miakatra ozy izy nenareo koa. Izany hoe ilay iray isan-jato tokony ho lasa Dimy isan-jato ilay trezy, telo ambin'ny folo isan-jato lasa sivy ambin'ny folo isan-jato ao anatin'izay. Izany hoe za, ilay fanenana izany an, dia sarotra ho an'ny aty amin'ny sehatra tsy miankina izany an, ny hoe hisitraka an'ilay fiahiana ara-tsosialy raha ohatra ka ho ahena io aloha. Fa ho anay izany an, ny tena zavatra tokony ho jerena ao anatin'ilay izy dia hoe, isaorako ny zareo ato amin'ny manampahaizana aty amin'ny sy ny ato amin'ny antoko politika amin'ny natin'izay efa nanazava ilay hoe misy andraikitra tokony atao iarahana amin'ny mitolona ozy izy ho any amin'ny fototra lehibe. Ny tiako resahana ao anatin'izay dia hoe, misy tsika samy manana ny entité tsirairay avy an, samy manana ny andraikitra, hotanterahany. Ny mpiasa ao anatin'izay mampiasa azy izay dia mamokatra izy dia manao ny fitakiana ho an'ny miasa amina orinasa dia mitaky ho an'ny fisondrotan-karamany. Fa ny aty amin'ny manam-pahaizana ekonomika tokony manao an'izay ihany koa izy, mamola vola ihany koa izy hoe izao no tokony hitondrana ho an'ny fanatsarana ny ekonomikany, ekonomika eto Madagasikara, dia mamola vola ihany koa izy Dia mitonona an'izany ho ao amin'ny fanjakana hafahantsika. Ohatr'izay ihany koa ny antoko politika. Izany hoe misy respo, misy andraikitra samy manana an'izay izany tsika. Tokony samy manao an'izay andraikitra ny tsirairay izay izany tsika hafahana mahatonga mankany amin'ilay hoe ahoana no hanenana an'io ilay resaka vidim-piainana ity satria izay moa izany ny fototra ao anatin'izay rehetra izay. Ka ilazako amintsika hoe izany resaka hoe hita ao anatin'ny. fanenana ny saza patronaly zany ho anay ohatran'ny hoe lasa mifanipaka amin'ny zavatra tokony ho eritreretina angamba izy raha izay no eritreretin'ny filoham-pirenena ao anatin'ilay izy an! satria raha tena hijery ny mpiasa tsy ny mpiasa amin'izao irery ihany no atao hoe mpiasa fa ny mpiasa rehefa afaka eny tonga ny enimpolo taona dia mivadika ray aman-dreny mpisotro ronono an! iny an! jerena ihany koa iny izany Izany hoe, ao an'ilay izy, tsy ny eto fotsiny no jerena, tsy ilay eto ambany orona eto fotsiny no jerena ao anatin'ilay izy e, fa jerena daholo izany an, ilay lavalava. Izany hoe, ny fijerinay aty amin'ny rà na ny sendikaly azy an, mitady hanilika aty aminay secteur privé ny fanjakana. Jerevana re ny ahoana ny fehezany, inona daholo ny paramètre rehetra ho an'ny fanenanana io vidim-piainana miakatra be io fa satria izay no tokony hitan'ny rehetra zao a, misy manampahaizana eto ara-ekonomika, misy mpanao politika, mahafantatra an'izay daholo zany ny olona rehetra, tokony mihazakazaka makany zany a le izy. Feno izany a! Tsy tsy izany hoe tsy mendrika ho an'ny fandraisana hijerevana ho an'ny mpiasa izany a, ny tombontsoan'ny mpiasa sy ny ho avin'ny tontolon'ny miasa izany hoe fanenana ny charge patronale ho any amin'ny fiahiana ara-tsosialy izany a, fa tokony. Ny randrana sendikaly ve tao anatin'ilay. Io zany no lo tokony mba tolomanareo akaiky zavatra io Monsieur Barson hoe satria ma ao mantsy zany no ahitana hoe firy ny vokatry tsika firy ny vokatry isam-batan'olona de eo tsika afaka mi-argumenter hoe afaka karzao ary ny karama anaina ty filaharam ty zavatra zay fa arakaraka zay an misy koa le antsoina hoe zany le BIT zany an zay anisan'ny hoe hoe mamporisika amin'ny antsoina hoe dialogue social ary za mahita zany amin'ny fanadihadiana zay natao zany an miaraka amin'ny BIT nahita hoe efa hitako hoe ohatran'ny hoe mety tsara ihany zany le antsoina hoe dialogue social zany an Ary tsy tokony hoe hikaikaika izany ny hoe olona misotro ronono. Any amin'ny firenena mandroso, ohatra hoe any Japon ohatra, na any Eropa ohatra, dia mety hoe manana olana ny azy ny craps-ny. Satria nahoana? Ny azy izany mihantitra ny olona. Izany hoe me kely izany ny olona mi-cotiser raha oharina izany amin'ilay antitra satria ny antitra any izany tena ela velona zareo any Chine. Aty amintsika izany population jeune. Tsika zany no mila hoe miteny amin'ny tobim-pahefana hoe ah mba jereo akaiky ny zavatra zay satria za aloha mba hita hoe efa manao zay zay tokony ataony ny mpiasa, ny mpampiasa koa manao zay tokony ataony amin'ny zavatra zay. Ny fanjakana zany no tsy andrasana manentana an'ilay izy ny manao ny zavatra. Fa fa miresaka kely an'izany Professeur ary rotsy kely o amin'ny ato amin'ny privé i Barsaona Rakotomanga ah, tadidiko tsara mihitsy ny ahy ny Article cent trente et un ny OIT dia manodidina ny sivy ihany ny prestation afaka ataon'ny Cnaps. Ohatran'ny hoe malahelo ianao izany hoe maninona ny any ampitan-dranomasina any ivelany any ohatran'ny any France ao La Réunion izany dia tena hoe misy an'ireny karazana indemnité du chômage ireny an, ny Cnaps tokony ho afaka manao an'izay izany raha io ilay prestation Cnaps io Nareo ve tsy afaka mba miady ny zavatra ohatr'izany ohatra na tsy fantatro anaty fononteny kely satria mahatsiaro an'ilay hoe tokony hiady marina ireo sendika amin'ity resaka fitantanana ny Cnaps ity a! Averiko any amin'ny nantenaina ihany izy rehefa avy eo fa tsy resaka omaly kely i Bassou. Isaorako Professeur satria izay mihitsy izany no resahanay eto amin'ny ranan'ny sendika ny amin'ilay hoe Nafenina foana zany a ny mpiasry ny adira moa filaza zany mpikambana amin'ny cnaps io amle hoe ho avy io tsy ho ela otrany volan'ny cnaps de teo foana zany hoe natory nanao dodo mimi teo ny adhérents rehetretra hay kay zany ry zareo ao mihinana ny mpitantana sy ny fanjakana mitantana nitrandraka nihinana le vola ny be antitra tao Iny izany e, ny olana amin'io moa izany fantantsika tsara fa ny lalàna, ilay lalàna momba ny code de protection sociale anie no tena lasa hoe mamotika an'ilay adhérent e. Ary ny fanjakana rehetra izay tonga teo a, tsisy nikitikitika an'io satria fantany ao ilay fihinanana an'ity raharamanga ity a, dia hitantsika tsara amin'izay satria kely izany ilay omena an'ilay adhérent, mpisotro ronono indrindra indrindra, dia be dia be ilay mi-reserve ao, miasa amin'izay ny sain'ny mpitantana amin'ny cnaps. Izany mahatonga an'io lasa hamoromoronana fandaniana etsy sy eroa izany anatin'ny resy. Ka marina mihitsiny izay ilay hoe raha ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara anie ny antsika mbola telo fotsiny raha oharina amin'ilay folo izay voafaritry ny OIT ao anatin'izay e. Ary ny antony tsy nihetsehan'ny rehetra moa raha ny fijery azy izany amin'izao fotoana izao dia hoe natoritory, manaiky mihitsy izay mpitarika sendika hoe natoritory isika rehetra tao anatin'io zavatra io fa nieritreritra hoe tena tsisy vola tokoa ao anatin'io Cnaps io angamba. Hay rehefa tena niditra tao anatin'izay le nikitraky mikirakira nanadihady tao anatiny eo tsika nahita hoe tena misy vola be ampiasainy etsy sy eroa indrindra moa tamin'iny le hoe nipoaka hoe nalefa nampiasaina tany amin'ny Air Austral ny vola amina millions de dollars nanaitra ny rehetraretra nanaovana infrastructure zany rehetraretra zany nahatonga an'izy ary Tsy hoe tsy mahazo manao fa manao anao mihitsy izany tsika amin'izao fotoana izao a, anio any ny fitakiana rehetra ho an'ny fanahy, izay no mahatonga an'ilay hoe enay androany a niavaka ny a na somary nampiavaka kely ny tamin'ny le teny Mahamasina ny teny amin'ny anay a nana nandrafitra ilay fitakiana telo izay ho apetrakay a eny anivon'ny a Cnaps a amin'io herinandro io ilay hoe asolojo izao dia izao ny fisondrononon-dronono ny Ray aman-dreny a, mba sy ho tangena soa ny nosotroiny a, dia ny faharoa a, omeo fisotroan-dronono a, ireo ray aman-dreny izay niramboursena fotsiny. Alefa tsara amin'ilay remboursement izany, tsara fantatry ny antsika erehetra hoe rehefa misy ny remboursement dia ilay iray isan-jato ihany no averina aminao fa ilay telo ambin'ny folo isan-jato ampiasain'ny ao Cnaps ao anaovana ilay hoe fond de solidarité ny filazany azy nefa kay rehefa jerena Lasa be dia be no any amin'ny ampiasain-dry zareo any amin'ny zavatra fandanindaniam-poana. Izay no ilazana hoe tena ao anatiny mihitsy ary hanao an'izay mihitsy. Izay no mahatonga ny Randan'ny Sendikaly izany nanao an'ilay fitoriana eny amin'ny Pac sy ny Bianco mikasika an'ilay io fandanindaniam-poana io. Tsy mamela an'io mihitsy izany izay fa ao anatiny ny fitakiana hikitihana ilay hoe Code de protection sociale. Rehefa voakitika io dia mazava loatra miova daholo. ny zavatra noho ny fiahiana ara-tsosialy ho antsika rehetra ary matoky izay. Izay anie no nahagaga anay tamin'iny fampiantsoana ny sehatra tsy miankina iny e! Raha mahatsikaritra isika rehetra fa nantsoina teny ny solontenan'ny Cnaps. Izay izany dia metra-panontaniana ny reetreetra hoe inona fa maninona no tsy mba miteny ny vaovao mikasika an'io ny fanjakana? Inona ny antony nampiantsoana azy tany? Manahoana no fantatra tsara fa mamay be ny Cnaps amin'izao fotoana izao izany reetra sao sa dia hoe sa dia hoe aa atao indray ity fa hody ahena indray ny charge patronale satria manahoana ny ao? Ay ay ay izay no mahatonga antsika hoe mila maivo izany tsika mpiasa Fa tena hiditra ao anatin'izay fitakiana izay tokoa izay mendrik'tsika amin'izao fotoana izao an! Sady zareo ihany anie izany no namoaka an'ilay izy teo, nikobokoboin'ny marina tao izany ny mpiasan'ny Cnaps an! Dia io fa nivoaka hoe be loatra ny vola lanilany foana tsy makany amin'ny adhérents. Ny adhérents fantatsika tsara efa mihoatra ny sept cent mille ny adhérents amin'io Cnaps io an! Ankoatran'izay ilay hoe mbola etsy eo, mbola eo izany ilay orinasa tsy mandrotsaka an'ilay cotisation an! Izany hoe vola be izany no tena niodina io dia ny fitondrana rehetra teo tao tena niketriketrika an'ilay izy. Tsy soa ihany izany amin'izao mifono sendika, mifono mpiasa manao an'izay hoe atsarao io fiahiana ara-tsosialy io fa miditra an'izay tsika kamarady. Mankasitraka Barison Rakotomanga, omeko fitenenana kely angamba ny ataon'i Mani. ary tena mikaikaika be satria hitantsika fa ferana ny fotoam-piasana, tsy afaka na mamokatra dia indraindray eo amidy aiza moa ilay izy koa ny frontière raha mikatona ny mpanjifa izany dia tena ny hena ny hena raha ny consommation aza ny hena satria ny olona rehetra amin'ny ankapobeany rehefa amin'ny temps de crise ohatr'izay na manao épargne manao épargne de ris épargne izy izany tsy avoaka ny volany fa matahotra izy sao dia mbola misy risque be indray Tonga eo manaraka ka ho aiza ny hiafarana ary nisy mihitsy ary moa ny kato. Ny tiana tenenina izany dia hoe za mano, izahay manokana aloha izany tsy tsy izany sadram-pahatnolorana lakitia naheno izany satria vahaolana teny tonga dia hitsiky mihitsy hoe tandrametaka izany, vahaolana tandrametaka raha izany no handeha hokitihana sy handeha hamahana ny olan'ny fa. fahasahiranan'ny mpiasa malagasy a, tsy tsy tsy mety izany ary tsy tena mamaha sy mamaly a ilay hetahetan'ny mpiasa, lasa ohatran'ny hoe kajikajy arithmetique un plus un a sy deux plus deux fotsiny izany no atao a, toa ka tsy tokony ohatran'ny izany angamba ny fomba hanaovana reflexion amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Misy zavatra tiako hovaliana kely ihany hoe antsoina ny manampahaizana antsoina ny anona raha tsy diso aho nanao antso tamin'ny gazety ry zareo ny antso cerveau a ataoko izany fa efa misy cerveau ao anatin'ny fitantanana ny ràmpanjakana fa tsy haiko hoe professeur ve namaly mety tsy namaly izy matoa izy miaraka amintsika eto za sahirana mampianatra tsy diso izay le izay ny zavatra misy izany hoe efa efa efa misy efa misy mpampiasa efa misy manampahaizana izany amin'ny mpitantana ny raharahampanjakana ao ary nanamafy mihitsy ary moa i Ahh ahh le format tadiavinareo zany azoko tsara le hoe miara mivory miara mivory eo de manapaka fa za miteny anareo a Ohatry ny hoe karazana concertation zay zay zay mihitsy io tiany tenenina io fa io politika io gasikara a ny politika no mamp no no mitarika an'io ny politikan'ny fitondrana am'zao fotoana zao de infrastructure efa nazavainao teo le izy zay ny politikan'ny fanjakana am'zao fotoana zao mifantoka amin'ny infrastructure raha mijery an'io mihitsy ianao de tena marina ny teninao fa infrastructure daholo io. Ny dikan'izay na stecteur BTP zany no tena misy misy production eto Madagascar izany hoe hum miakatra izy ary tsy sisan'izay ny zavatra ilaina manodidina eo zany quincaillerie, maçonnerie, electricien, plom, reo zany an misy vokany io hitantsika izay fa ny gasy rehetrarehetra ange tsy zany e, tsy plomberie, tsy maçonnerie, tsy ingénieur BTP, tsy tsy izay le izy. Ka na hiady hevitra ao amin'zareo anao a tsy haharesy lahatra anazy ianao. Lany andro eto isika. Satria ny azy ny politika anie ho lany izy amin'ny deux mille vingt trois. Mazava izany. Dia mifandrebireby tsika reo vao lasa ataon'ny olona figurant fotsiny a dia lany andro hiady hevitra ao satria efa mazava ny politika. Ka izay no iantsoako ny syndicat mihitsy hoe manaova nareo politika. Satria izao ny antony, ilay politika heverinareo fa hatao io an, tsisy hanao an'io eo. Tsisy handrasanareo an'io io raha tsy ianareo no manana ilay fahefana. Mijery an'ilay loi sur la protection sociale ianao SG a. Hoy izy ianao, tsisy nanao mihitsy io, tsisy nikitika satria tsisy tombotsoa an'io. Ka iza ary ny ady an'ilay izy? Rehefa tsy hanao politika isika dia tsy ho député hanova an'io lalàna io mihitsy fa ny député izay apetraka izay mpitondra eo an, dia hiaro an'izay politika hitany fa mety, dikan'izay mila manao politika izany isika. Ny teny, iny moa tsy itovizako hevitra amin'ny namantsika tatsy hoe ah tsy atao akisaka amin'ny politika, tsy mitovy hevitra amin'izany aho satria ny politika foana gasikara no mitarika an'io ah. Na inona ho ataontsika adi-hevitra eto ah, tsy hoe izaho mpanao politika dia arovako izay, tsy izay ny antony fa izay ilay vahaolana. Afaka tsy manao politika aho fa afaka ry zareo manao politika, Dia vahany izay olana izay tsy maninona fa za zao aloha eto androany no mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanao politika dia teneniko ilay izy lazaiko fa raha miteny an'izay koa zareo androany dia mitehaka an'azy mihitsy aho satria izay ny vahaolana eto miresaka lalàna izany anie tsika tsy maintsy any amin'ny assemblée nationale anie izany e politika izany gasikara tsy nahy ady hevitra ara ekonomika adiny iray ato anatin'ity mandrapaharivin'ny andro ato ary tsika fa rehefa tsy eken'ny parlement izany an tsipahany loi de finance anao izay hamaly an'ilay politika tianao atao Fa arotsaka androany ny loi de finance, mivaly izy rapitso a, hoe aa tonga dia lanio io, fidio io a, tsy tsisy dikany izany gasikara a. Ka izay no itenenako hoe politika ny resaka, ary politika ny ano ahafahana mamaha an'ilay olana. Tsy mandà ny fahaizan'ny teknisiana an, fa ny politisiana tokony ho teknisiana, fa indraindray moa io diso antsika ilay izy hoe rehefa politisiana dia tokony olona malama vava sy olona maimam-piesona fotsiny, fa rehefa politisiana afaka mianatra, afaka Teo ny namantsika hoe ny sendika manerana izao tontolo izao dia manao politika fa izahay no nisafidy ho neutre. Ka ny dikan'izay izany tsy ho voavaha io olana io. Mifampisafosafo eto fotsiny isika dia tsy tena ilay vahaolana no hivoaka eto fa araka ny nazavain'ny profesera teo, akisaka fotsiny ilay olona dia placer-ny etsy fa ny olana eo ihany, ny toetra lanjo lava eo ihany. Mena valinteny atao fohifohy angambany satria efa marobe ny filohantsika ity. Izahay eto amin'ny ranan'ny sendika dia. Zay ato am rana sendikaly a, zay zany tsy, zay efa nisafidy anle hoe manavony tolona sendikaly ary miditra ao anatin zany hoe asa sendikaly matianina, ary zay zany tsy azo ampitahorina an zany hoe tsy hoe manao politika ny ny mpanao ny sendika, izay ato am rana sendikaly dia manao politika, zay aloha tsara. Fantatry ny mpijery rehetra izay manao politika, manana politika mazava mihitsy izay ho any hitondranay ny tolona anay izany ahafahanay mi-avance ilay izy satria efa en roa amby enimpolo taona anie izao ny fahaleovantenantsika e! mbola ohatr'izao ihany tsika nifenina ka tsy izay izany tsy ato amin'ny randrana sendikaly no mety tsy itovizanay amin'ny rahalahy hevitra izay ao anatin'izay fa izay izany tsy azo ampitahorina an'izany ah! ireo mpanao politika dia dia tonga dia matahotra eo non! Zay manao politika, manao le politique zay ao anatin'ity tolona ity a! Fa ho an'ny resaka hoe, ho an'ny politika politisiana mikajikajy any ambadika any izy, iny an'azy zay, tsy any amin'izay zay. Fa ny anay ametrahanay tsara mihitsy izany hoe ahoana ny hanatsarana ny ny conditions de travail. Izany hoe efa tena tsy hikitika an'io izany mihitsy ny fanjakana raha tsy manozongozona mafy tsika randrana sendikaly ary ao anatin'izany stratégie rehetra izany hoe tsy maintsy misy stratégie politique izany. Izay izany tsara aloha mety hoe mahafalifaly ny zareo ato amin'ny humaniste fa an! tsy maintsy izay no maha Misy vazivazy zay moa nataona namana aza hoe raha manontany an'izany aminah ianao gasikara dia ny atao hoe eparina ny malagasy dia WC ozy izy an! Izany hoe avy hatrany dia ary! Ialako tsiny fa mety mahitsy ilay fiteny fa mampieritreritra ilay izy ary mahalasa saina izany zavatra izany an! Izay izany ny zavatra anakiray. Ary ny farany resaka matetika moa isika miresaka an'io ilay credit sy ny findramam-bola io an! Tsy maintsy resahantsika ihany koa ao anatin'ilay tontolon'ny pouvoir d'achat na ny fahefa-mividy an! Any amin'izay ilay hoe Akaridy izay fa ao ihany koa moa izany misy tsika manana karazana structure de dépense ihany le malagasy e! ohatra hoe raha mba te hividy ecran plat dia ahena kely aloha ny loka, fekiby kely tsika ozy neny a! dia azo andrefesana ihany koa ny boire d'assa zany ao anatin'izany rehetra rehetra izany fa androany tsika misy mpampianatra mpikaroka eto, misy mpanao politika eto, misy syndicat eto, inona no mba heverinareo ary fa afahana mamerina na mampiakatra na dia kely aza an'io Raha vao anao no gérer urgence zany a, de zay ny urgence ny anarany ko, zay fotsiny fa tsisy zany zavatra hafa, zay angamba tena zavatra. Mankasitraka. Mamanao ny hevitry ny syndicat amin izany tontolon ny fahefa-mividy izany sy hampiakarana ny fahefa-mividy. Efa mandray resaka ara-toekarena moa izany satria rehefa miresaka isika hoe fampiakarana ny fahefa-mividy dia ny dikan'izay izany hoe aloha ny inflation aloha izany no ezahana hofehezina ao anatiny. Mamerina aho araka ilay noteneniko teo fa be dia be ny zavatra hitantsika noraisin'ny any ivelany an! Nampiakatra taux directeur an'ny banque centrale daholo hifehezana ny inflation ny ankebiazan'ny firenena tandrefana rehetra rehetra izay voakasiky ny adin'i Ukraine sy Russie io. Ny ny zavatra tokony ho dinihana izany hoe ohatry ny ahoana ny mety ho impact an'izay zavatra izay raha eto Madagasikara. Gasikara no jerena. Faharoa, efa miresaka moa i Professeur teo resaka solution. Za zany mahita hoe inona ny zavatra tokony ho tsoahana ho antsika Malagasy amin'io gera an'i Ukraine sy Russie io. Tsika manana tany mivelatra be, cinq cent quatre-vingt-douze mille kilomètre carré Madagasikara, raha ohatra ka jerevana ny. velaran-tanin'i Ukraine mbola kelikely noho tsika, nefa ny Ukraine fantatritsika tsara hoe amina production ana tournesol, blé, céréales tena azo lazaina fa anisan'ny dimy voalohany angamba eto an-tany raha ohatra ka ireo resaka ireo. Inona moa izany no tsy ahafahana raha iverenana ilay zavatra resahana teo ny hoe ny fanjakana malagasy amin'ny alalana resaka subvention, ny mpamboly dia jerevana hoe ahoana ny fomba hametrahana an'izay. Mazava ho azy fa rehefa ohatra ka hoe manana an'izay mamboly tournesol izay tsika mety afaka ho azy koa mametraka usine mamokatra menaka tournesol izay afaka mety mamokatra ny vokatra eto an-toerana aloha manena ny vidiny ary afaka manondrana ihany koa anankiray izay. politika. Amin'ny hoe andeha hampiasa vola arisika izany fa aleony mividy quat-quatre ry izy, manamboatra villa izy a. Sao dia tokony eritreretina amin'ny fametrahana impôt sur les fortunes na sur les grandes fortunes. Satria indraindray ny sasany a, aleony mampatory vola fotsiny any amin'ny banky, ny taux de rentabilité interne-ny a, mety raha any amin'ny orinasa mety kelikely, any amin'ny banky izy tsisy risque mihitsy ny taux de rentabilité, compte bloqué no ataony a, mety maha-plus. de dix pour cent ny azony, sao dia mba tsara tokony jerena an'izay zavatra izay mba hahafahana mi-inciter ny mpanam-bola mba hanao investissement araka ilay notenenina resahana teo ny hoe mba mampidina izy izany an, jerevana izany ny mpanam-bola eto an-toerana, omena faveur izy an amin'ny resaka incitation fiscale sy ny zavatra rehetrarehetra ary mbola hiverenako amin'izay ilay noteneniko teo hoe izany nefa hoa mila mesure raisina amin'ny resaka hoe. tany tan-dalàna, lavitry ny kolikoly, mandry fahalemana raha ohatra ka hieritreritra hampiasa vola eto Madagasikara ihany ny olona izany. Izany zavatra izany izany azo jerena tsara ihany hoe manahoana, inona no tokony hatao manoloana an'izay. Faharoa, ny resaka solika. Isika moa izany nametraka an'io resaka hoe SPM io amin'ny resaka raisina daholo hoe ny vary dia tonga dia centraliser ao dia izay olona maka dia Ao no mividy a, dia mivarotra, mitsinjara, dia ohatr'izay koa ny ciment. Fa inona no tsy azontsika atao a, maninona raha ohatra ka ny SPM manafatra ny solika, tsy avela manafatra ny Total sy ny Galana sy ny Jovena sy ny Shell, dia ao izany izy a no mividy amin'izay amin'ny fanjakana dia izy no manao ny distribution, any sisa zany amin'ny resaka coût de distribution no mety maha samy hafa ny vidina solika rehefa avy eo, zany zavatra zany ny antony mahatonga anay zany mametraka an'ilay hoe be dia be ny zavatra ara-toekarena afaka hifampiresahana amin'ny manam-pahaizana mba hahafahana mijery hoe aiza daholo ny portée an'ity raha ity ny politika iray ekonomika ho raisintsika raha ity dia hatraiza ity, hifampidinihana amim-pandraharaha zany zavatra zany ary zay no hiverenako amin'ilay hoe ilaina. Za manokatra ady hevitra eto zany hoe diniho daholo ny zavatra rehetra rehetra hatramin'io resaka jirama io mety ho voavalin'izay zavatra resahako izay an satria aza adinontsika fa ny jirama dia mividy amin'ireo compagnie petrolier ireo dia mety be dia be ny zavatra voavaha ao anatin'izay zavatra izay maninona havitan'ny fanjakana no mividy vary manakana ny mpandraharaha rehetra rehetra tsy hanao an'ilay vary an fa tsy maintsy mividy ao amin'ny SPM mba hifehezana azy fa maninona raha ohatra ka carburant izay an mba ataon'ny fanjakana koa Izay atsipiko izay hevitra izay mba ho an'ny Malagasy rehetra rehetra ho fantatr'tsika amin'izay fotoana izay a! Tsy mipetraka tsony ny hoe ahoana moa izany ny fer, ahoana ny fanamboaran-dalana sy ny sisa fa efa nosokafan'ny fanjakana ny SPM dia ataovy amin'ny zavatra rehetra rehetra izay tokony hilan'ny Malagasy azy fa tsy hoe rehefa vahiny izay ny ela hiverenako teo foana hoe satria ny tombotsoan'ilay vahiny tsy azo kitikitihina mihitsy dia tsy sahy ny fanjakana miditra ao anatin'ilay izy sao dia Fisehoana politika goavana izay zavatra izay. Mph, Araraoty kely ao anatiny satria hanomboka hitondra vahaolana isika revo avy eo an! satria misy fiantraikany kely ihany mantsy ilay resaka inflation na ilay fiakaran'ny vidim-piainana anisan'ny vahaolana noentin'ny ministeran'ny varotra ity ilay karazana plafonnement du prix ity an! Teloka adihevitra be ho an'ny mpahay toaka ireny moa dia mametraka mihitsy ilay ataontsika hoe anti-ekonomika. Satria isika moa efa nisafidy an'ilay liberalisma ekonomika ka tsy tokony hidiran'ny fanjakana angambany raha ny fiheverako azy izay tontolony ny vidin'entana izay araka ny nambaran'ny humaniste ekolojika teo efa niteny mihitsy satria misy léger ao anatin'io vahaolan'io dia misy avantageux ihany koa manoloana ilay izy tiako tenenina hoe androany ve tsika tokony hiakatra na hiroso makany amin'izany atao hoe liberalisme mametraka ny atao hoe vérité des prix izany professeur tsika rehetra satria io zao io mahazo an'i solika io nge tena Tsy manana soa zany le mpanjifa fa tena gaga ianao ary mety hifanarahana mitsiny le izy an! fa de mitovy ihany nge ny vidin'ny solika eny amin'ny Jovena sy ny eny amin'ny Shell sy ny eny amin'ny Total e! fa tsy ny solika ihany fa io indray ny opérateur économique zao ny amin'ny resaka Telma, Airtel sy ny Orange de mitovitovy ihany daholo le zavatra atao mba tsy hilazantsika hoe misy monopole misaritsary ny ankolaka makany amin'izany atao hoe vérité des prix zany. Mety azo eritreretina ve izany mba hifehezantsika an'ity le resaka tontolon'ny inflation eo ihany koa ny resaka plafonnement de prix eto Madagasikara ity Ndawary? Ny zavatra mila jerentsika aloha izany efa niresahako mihitsy tany am-panombohana hoe ny fanafarantsika entana be loatra no mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika ary ny zavatra tokony ho ataontsika Malagasy izany dia tsy vahaolana na safosafoana no ho ataontsika fa tena tokony vahaolana mafimafy kokoa. Ilay vahaolana mafimafy resahiko eto ohatran'izao hoe ny tantaran'ny sinoa izao, ny sinoa dia tena nihafy. Tsy miha tsara izany mihitsy ny production an'ny sinoa a! Hitantsika tsara angamba ny fivoaran'ny zavatra vita sinoa. Tadidio tsara fa nisy fihatsarany ny zavatra nataony satria nanana karazana ohatry ny hoe patriotisme, nationalisme économique izy. Tena nanjifa ny zavatra vita tao an-toerana izy. Ka iny fanjifany iny izany no nahatonga ny toekaren'izy ireo hihatsara ary nahatonga ny fomba famokarana izy ireo nihatsara satria ilay vola ampiasainy izany a! mijanona ao aminazy fa tsy avy hatrany dia mankany amin'ny olon-kafa. Ny eto Madagasikara mantsy izany antsika raha mividy zavatra izao ianao tonga dia mividy zavatra amin'ny karana ianao, ny karana izany tonga dia manao placement ny volany any amin'ny maha-mpety anazy, ohatr'izay koa mividy zavatra any amin'ny sinoa ianao, dikan'izay izany tsy mijanona eto aminao izany ny volanao fa alefany any aminazy. Dia io tsika sahirana izany tsika amin'ny fiaharam-piainana, ny sahirana antsika satria misondrotra ilay fiainana. Eo ihany koa izany dia ny zavatra anentanantsika izany dia izao e! Andao a jifaina ny vita malagasy na mety manahoana ny kalitaony, mety ho ratsy izy, mety tsy dia mbola mahafa-po izy fa andao jifaina. Andao a hajanontsika ny fanafarana entana haitraitra tsy mahafa-po, ohatra, manafatra V huit foana isika, manafatra Mercedes be a, manafatra zavatra tena hoe haitraitra ilay izy, tsy tena iankinan'ny fiainantsika amin'ny andavanandro a. Ohatran'ny tenintsika teo teny zao izy teo hoe mahazo vola ihany koa nge le mpandraharaha malagasy e! Fa hividanany zavatra mankany ivelany lafo vidy any le izy a! De lasa compte aa! Zay! Lasa compte lasa compte zero ihany tsika menakavy re rehefa avy rehefa avy eo a! Tsika ihany no miara miara fesona eto ka isan'ny vahoana anankiray arosonay zany! Faharoa a! Mba ahafahantsika mifehy mihitsy satria nanazava mihitsy Namatoa tsy mitovy ny vidim-piainana eto eto Madagasikara. Hafa izy any Fort Dauphin, hafa izy any Dago, hafa izy eto Antananarivo. Ny antony dia satria betsaka be ilay demande eto Antananarivo. Dia any akia ny demande dia misondrotra ho azy izany ny vidin'ilay zavatra satria mihahaka eo ianao raha mivarotra ciment ianao eto Antananarivo sy any eto Antananarivo sy any Fort Dauphin na ohatra amin'ny faritra hafa, ela be ny ciment-nao vao avo, vao lafo satria ny tranon'olona any trano hazo, A trano tôl a, dikan'izay zany a tsy tsy handeha io a ampiakarin'olona ho azy ny vidiny satria ela io vao lafo ny a vola ny tokona fotsiny eo fa ny vahoana narosonay a humaniste ecologiste ary efa dradradradrainay resahanay foana dia tsy mety io decentra io centralisation ultra centraliste tsika mantsy zany hoe ny zavatra rehetra rehetra zay atao a dia eto Antananarivo avokoa ka rehefa eto Antananarivo ny zavatra rehetra rehetra tsy mahazo ininona mihitsy zany a ny any amin'ny faritra ka rehefa vitatsika ny mametraka rafitra mazava Ho amin'ny isam-paritra dia mazava ho azy izany fa misintona, izay tokony, ny politika tokony hatao izany dia ny fisintomana ny olona hiasa sy hampiasa vola amin'ireo faritra samy hafa ireo satria mivangongo eto Antananarivo raha ny statistika hitako farany izao dia quarante et un pour cent PIB eto Madagasikara dia vokarin'ny Antananarivo fotsiny. Hitantsika amin'izany izany fa Tsy manana tsy avantage eo mihitsy izany ny mipetraka any amin'ny faritra hafa satria tsisy inona dia ho hitanao loatra any. Dia mazava ho azy, tsy makany ianao fa miezaka foana ho ato Antananarivo, ho eto Antananarivo, ho eto Antananarivo. Dia eo izany isika no anentanana hoe ary izay moa ho sarotra aloha ny anaovan'izao fanjakana izao an'izao satria na ny gouverneur ary ny azy roa milliards fotsiny no omeny azy fa vola anaovana zaridaina eto Antananarivo no mifandanja amin'izany. Hitantsika amin'izany izany fa tena ilay fitsinjarana ny kapitaly eto Madagasikara izany dia tena tsy mitovy mihitsy ary tena marefo be izany ny any amin'ny faritra. Dia nefa ny vizay politika izay nefa lasa miha mamparefo ihany koa an'Antananarivo manokana satria hitantsika izao fa tsy voaroaka ny fako, mitombo ny insécurité eto Antananarivo, lasa manahirana ny fomba fitantanana ny tanàna satria tena tomefy, fefika, sahirana Antananarivo. Dia. Raha tiantsika izany ho voavaha izay olana izay, andao aloha tsy ho ravoangonga eto fotsiny io fahefana rehetrarehetra io. Azo atao tsara mihitsy izao ohatra, ary poids ao anatin'ny politikanay izany ny hoe afindra miala an'Antananarivo ireo minisitera ireo. Azo atao izany, satria ny minisitera izany isan'ny A la clé, point clé, izany ny ministera afahanao manajary tanàna anankiray. Izany hoe rehefa betsaka izany ny, rehefa mipetraka tsara izany structure-mpanjakana any amin'ny faritra, satria mpiasam-panjakana moa izany isan'ny atao hoe isan'ny manana sécurité d'emploi tsara indrindra eto Madagasikara, satria na misy krizy eo, na misy grevy, na misy inona dia izy mandray karama foana, ka ny mpiasam-panjakana izany no hitantsika hoe, hitanay fa azo, afaka mi-se déplacer kokoa. Raha ohatra hoe hanao nouvelle ville zao tsika dia mazava hoazy fa ho taraka eo ny nouvelle ville tsika satria olona mahantra ve no ndeha ho taterintsika any, olona tsy manana asa ve fa rehefa rafi-panjakana zao no ankisantsika sy afindrantsika amin'ireny toerana ireny dia io manana manana dynamique tsy mitovy kokoa amin'ny privé na olon-tsotra zany dia zay zany ny vahaolana nalosanay gasikara. Zay zany tsy te hifantoka fotsiny amin'ilay hoe vahaolana arithmetique fotsiny fa Te hanontany fotsiny aho hoe mety vahaolana mety azon'ny fanjakana atao ve ny resaka allègement fiscal ho an'ireo le orinasa ireo amin'izao fotoana izao satria io zany lasa taxe fisca fiscal zany miainga ao anatin'ilay izy an. Ho avy mantsy izao ny ny ataontsika hoe session budgétaire hiditra amin'ny budget rectificatif an'ny loi de finances amin'ity volana mey izay hitsahak- hisahantsika ity. Fa ny mety ho contre-partie fotsiny aloha izany lasa charge lasa charge fiscale an'ny fanjakana aloha ilay izy. Mety hihena izany ny recettes-n'ny fanjakana raha ohatra ka manao an'izay allégement izay sa azo atao ve izay sa tsy azo atao? Izay angamba no tiako hanontaniana Zao fotsiny ao e, anatin'ilay izy. inona no tianao ohatra hoe ariary ampitomboina iray tapitrisa ve sa ariary folo ampitomboina zato? Ny tenany dia izao. Le fanjakana izany ary efa ohatra tsy ampy vola izy dia teneniny teo hoe tsika izany ohatra ny hoe tsy tsisy tsisy an'ilay hoe te omby ririna e! hoe atao izay abodrabodra izany izany fa ny antsika izany tenenao dia tena tery omby tsy fantatro ny anarany na hoe andry inona io fa tonga izany dia ritina le ronono atin'ilay izy ary efa ranony hoe tsisy intsony nefa rano io e! zay no olana atin'ny zavatra hoe rehefa tsisy io zavatra io izany dia dia zay ny zavatra misy hoe rehefa tsy afaka sao izany le oratsa hoe andoha hetra satria araka ny tenenina teo hoe mihimena anie mihimena ary hoe ny tahan'ny tahan'ny halakarena miakatra ambany io anie midika hoe tsy misy izany le famokarana dikan'izay e! Dia ahoana moa izany ianao no haka hetra be dia be anatin'ilay izy? Raha ohatra kosa ka hoe sept pour cent donc na hoe huit pour cent rariny rariny be dia be fa raha ambany kosa izy an, aleo aloha ilay olona aloha atosika aloha hamokatra izy, miakatra ny vokany an, akao hetra amin'izay rehefa avy eo. Izay angamba. Eny ary, efa nitondra vahaolana izy mbola laza efa nanome kely ihany koa, hevitrao fa mety ampiana kely an? Ya, ny zavatra noresahako teo manko izany mitovy ihany amin'ilay tenenin'ny professeur teo hoe omena risi-po ny mpandraharaha mba hahafahany mamokatra izay zavatra izay, izany dia antony anankiray izay nitenenako hoe tokony hampidinina aloha ny TVA. Izay zavatra izay izany alatsaka io izany moa araka ilay noteneniko teo hoe mila fifampiresahana tsara io mba afahany fa ny anankiray kosa satria ilay impôt sur les fortunes ange ilay volan'ilay olona ange tsy ahodiny hoe mba hanatsarana an'ilay toekarena e fa ho an'azy manokana hividianany quatre quatre aminà milliards dia izay zavatra Zay tokony jeren'ny fanjakana satria. Quatre quatre atao lafo be ny impot. Lafo be. Misy quatre quatre misy cinq cent millions, trois cent millions fa zany zavatra zany a mba afahana manery ankolaka an'ilay mpa le le olona manambola zany a mba ahafahany manodina ny volany raha ohatra ka hoe appricier-ny izy a mba hampiasa vola amina productif kokoa zany a mba hamokatra orinasa mba hiantso mpiasa sy ny sisa sy ny sisa zany ao anatin'le zay no hoe ahena ny TVA mazoto kokoa izy zany a mamokatra zany ao anatin'le izy satria efa mba mihena aloha zay a taxe zay a amin'iny a sur la valeur ajoutée iny eto ambany masoko eto manko zany ny recette fiscale intérieure maromaro izy ato a impôt sur les revenus, IR, IRSA, IRCM, impôt sur les IPVI a. IS, droit d'enregistrement, impôt sur les marchés publics, taxe sur la valeur ajoutée, droit d'assise, assurance, autres droits de timbre. Raha amin'io structure ana impôt io izany no jerevantsika, ny TVA aloha izany ngeza indrindra. Manaraka azy ny IR, manaraka ny IR ny IRSA, aorianany ny droit d'assise. Ka izay ny antony hitenenako izany hoe tokony mba jerevantsika tsara izay zavatra izay ny hoe, Raha ohatra ka mamorona an'izay tsika, amin'izay mba mpanambola zany a, au lieu de hoe ndeha hividy quatre quatre, satria tadidio ange e, manafatra tomobile reo ange firy no miditra ao amin'ny port ao isam-bolana? Efa mahatsatra, jerevintsika tsara ny any amin'ny centre d'immatriculation fa vetivety dia lany iny zavatra iny. Midika zany fa ny devise tsika dia ny tomobile farana be dia be na vaovao na. occasion dia anisan'ny tena consommateur-na devise be ny resaka tomobile fotsiny ka za zany mahita hoe mba hifirenena an'izay zavatra izay dia tsara na soit ny droit d'assise ampiakarina amin'ny resaka tomobile eo ihany koa ny hoe arakarakin'ilay tomobile indray raha ohatra izy ka somary lafolafo kokoa manam-bola zany ilay olona matoa hividianana azy donc manam-bola zany ilay olona hi-payer-na an'izay a impôt zay raha ohatra ka zay a no ananaovana azy le izy zany a amizay fotoana izay mba misy ho an'ny fanjakana ary nefa koa mba mifrena azy ny le hoe andeha anafatra tomobile satria za manambola zay zavatra zay zany no an'ny anakiray indray nefany a ahenantsika jerevana ny a impôt zay zavatra afaka ahena amin'io structure ana impôt io zany mba ahafahana mi inciter anle olona manambola hoe ampiasa vola za zany a raha ohatra ka matory ao am banky fotsiny ny volako de iny ny itenenantsika hoe impot sur le fortune tokony tifirina anzay koa izy a ny tomobile ananany a ny villa be dia be ananany reny olona reny be dia be anie misy mpanambola eto manana villa efa misy fitopolo dimapolo roapolo fa impot sur IRCM fotsiny ny alohany sy ity PVI ity. Ao anatin'ilay izy dia izany zavatra izany izany no mila jerevantsika ao anatiny mba hahafahantsika mi-relancer an'ilay toekarena izay efa hitantsika ao anatiny. Amin'ny anankiray mba hahafahantsika ihany koa satria rehefa hitany raha ohatra ka hoe mampidina isika ny TVA dia efa mba hitany izay eny amin'ny vidin-javatra. Miresaka moa ianao amin'ilay hoe mesure noraisin'ny Ministeran'ny Commerce hoe. plafonner-na ny vidiny. Za zany amin'izao mesure ataontsika hoe maimaika ihany moa izany satria mety hoe mamaha olana vetivety fotsiny izay zavatra izay fa tsy mamaha olana maharitra fa vao may ary hiteraka olana. Fa rehefa miditra amin'izay ihany ny ministera dia za dia miantso mihitsy ny ministera hoe jerevo ilay mpanambola Le tena ngeza be mpanafatra am sambo fa matetika nge le eny aminy Anosy be no jerevany e hein le eny am Nosy be nefa mbola maka am le mpanafatra am sambo fa le eny Anosy be reny marina hoe grossiste izy fa mbola maka am le le le tena mpanambola be zay tsy teneniko hoe olo vahiny zany e. Ao anatin'ilay izy dia ilay vahiny nefa indraindray tsy kitihana fa safosafoana sy arohorovana. Izay foana ange ilay antony nitenenako teo ny hoe misy zavatra be dia be mila fahasahiana ara-politika raisina eto amin'ny tany sy ny firenena mba hahafahan'ny ambany lanitra sy ny vahoaka malagasy mba misitraka satria ny antony dia itsika malagasy izany no tena voa mafy indrindra eto amin'ny tanintsika. Fa ny vahiny no miadana satria araka ilay notenenina teo hoe mandeha ny ny manafatra entana izy dia ohatran'ny izy milamina tsy tratran'ny ny ny inona ity? ny contrôle fiscal. Ny contrôle fiscal moa izany misy foana ireny e! amin'ny anona fa hoe ny redressement fiscal izay no hafa, contrôle fiscal lôjika be manao an'izay ny impôt satria ny antony indraindray hafa ny déclarer-n'ny Ny mpanafatra any amin'ny douane, rehefa mi-declarer anefa izy aty amin'ny impôt hafa, dia iny izany no ahafahana hoe mba mampifanitsy ny zavatra tena réellement tena nataony, dia misy an'izay zavatra izay, dia mety possible tratran'izay resaka contrôle fiscal izay. Ohatr'izay ihany koa ny hoe hafa ny vola miditra any amin'ny banky fa hafa ny declarer-ny ary dia anjaran'ny ao amin'ny impôt no mijery an'izay hoe ahoana ny hijerevana an'ilay izy. Izay zavatra izay izany no tiana marihana ao anatin'ilay izy hoe tsara kokoa mba atao mitovy daholo ny traitement ny opérateur économique rehetra rehetra ny mpandraharaha eto Madagasikara fa tsy asiana hoe ity atahorana kokoa satria mety akaikikaiky ny henjana ohatra dia ireto ihany no volosana eto. Izay zavatra izay izany no tsy dia mety loatra raha ohatra isika ka hiezaka hoe hanarina an'ilay firenena manoloana an'izay zavatra izay. Eo koa fitenenana amin'izay Andriamatoa Barson Rakotomanga, ialako tsiny fa ho vatana fandaharantsika lany ny pile anao teo ka tsy hitako hoe taiza ho aiza ilay izy no tapaka, tsy henon'ny tany an-tokantrano ilay izy fa raha sitraka ao azonao averina, ialako tsiny indrindra tompoko. Somary nanapaka kely ny fiteny, manapa-teny mantsy, manapak'aina, efa solointsika ny pile dia afaka manohy ianao tompoko. Ihany e! Za hoa mikasika an'ilay resaka maheno ny hevitritsika rehetra eo dia mifatoka ny fandaniany ny fanjakana ato anatin'ity zavatra ity. Izay zany tsy mba tenenina mihitsy. Isaky ny miresaka izany ny ampaham-toekarena na ny mpanao politika ary moa izao tsy mba nanonona mihitsy akory ny hoe be da be anie ny depense. Minisiterantsika raika amby sivy sy roapolo. Eka, hitanao, tiako tenenina antsika ny hoe be da be izany an, ny, eo moa isaorako ny camarade tato nilaza hoe misy directeur anankiray amina miliara ny gasoil-ny ao anatin'ny iray volana, zavatra ohatr'izany, tokony ho te-, herintaona e, hein, tokony ho tere-, tenenina izany ireny hoe ny hihatonga an'io hetra takitakiana rehetrarehetra io an, hamenoana an'ireny izany aloha raha ny fijerinay ahy raha tato amin'ny sehatra tsy. Tsy miankina. Izany hoe raha ohatra ka tena mifehy kibo tsara ihany koa ny fanjakana ao anatin'ireny depenses ireny fa ny vola io rehetra efa aloanay amin'izao fotoana izao, izay tsy misy miankina, mazava loatra, tokony hiakatra automatique izany ny fahefa-mividy satria maninona? Mamorona asa, manosika, afaka manao subvention amin'izay Ka mbola ohatr'izao ihany izany ny mpitantana izay mitodika aminareo mpanao politika satria mety mety izay angamba no nahatonga anareo mpanao politika tsy nanonona an'izy io rehefa tonga eo ianareo a dia mety ho gardenareo ihany io fandaniana be da be mihoapapa na hoe ao anatin'ny fetifety isaky ny mandeha depense rehetraretra izany e be loatra depense ataon'ny mpitantana mpitondra mpiasam-panjakana tsy hoe any amin'ny resaka teknika Fa any amin'ilay resaka mpitantana manao mandanindany foana izany, be loatra, dia izay no mahatonga an'ilay hoe lany ilay vola dia terenenay aty amin'ny sehatra tsy miankina, handoa hetra foana, handoa hetra foana ao anatin'izay e! Fa raha hoe tena mankany amin'ny tena ilaina azy ho an'ny fampandrosoana ny ekonomia izany ny hetra alohanay aty amin'ny sehatra tsy miankina, marina, izaho matoky Dia mba tokony ho ampiasain ny fanjakana makany amin ny hoe ahoana ny hampandrosoana ny ekonomia fa se handoa izay ady handoavana gasoil ny directeur amina milliard ary handoavana delegasiona firy polo indray miaraka amin ny prezida mandeha manao mission lany any amin izany indray ny vola hetra kely izay any ny litenena amin izy e izay ny tena itodihako aminareo mpanao politika mihitsy ary tokony izany no tena ihazakazahanareo hoe aa ahenao ny fandaniana Hay na ny mystère be da be aza fantako afaka atao roa ambin'ny folo anie hoe de mahavita e! Manabe fandaniana fotsiny fa ny teknisianina no atao be da be! Hita iny teneko anao hoe makany any mijery any aty amin'ny sehatra tsy miankina tokony hatosika mihitsy ampiana ny sehatra tsy miankina encadrena ho ao amin'izay hoe fahafahan'ny sambo bola mampitombo ny orinasa keliny fa tsy hijanona eo amin'ny natin'ny hoe hanao orinasa anankiray izy, ariary folo no ilain'ny ho hampandrosoana ny orinasany, rehefa tonga any amin'ny banky ny mindrana, ariary enina no eken'ny banky. Misy tsy mahazo mihitsy ianao anatin'izay rehetra izay. Izay no ilazana hoe aa kosa e! Nisy marina mba manaiky izay afa ny sehatra tsy miakina no hianteherana ho an'ny fampandrosoana fa misy andraikitra ngeza be ihany ho anareo ao amin'ny fanjakana ao a! Tokony ahena ny depansinareo a! Fa tsy ataonareo ohatran'izao Izany anie ohatran'le ataontsika ohatra io eo amin'ny resaka knaps io e! Averiko kely ny knaps fa satria izay atao amin'ny ranon'ny sendrikaly a, masiaka mihitsy ho an'ny fanarahana an'izy io hoe mandeha ao anatin'izay ataonareo kely ny fanaovana ny menan'ny mpni adhérent. Nefa kay ny mpitantana vingt cinq millions d'ariary ny karamana tale jeneraly. Hitanareo zavatra ohatr'izany? Izany anie fanjakana manaiky an'izany mahatonga an'izany mahatonga an'izany tanteraka e! Ilazana izany ho antsika rehetra hoe aa na eo ary izay ilay hoe fifehezana izay tokony ho atao ho an'ny aty amin'ny sehatra tsy miankina, amina hetra sy ny fanaraha-maso azy hanaraka tsara ny fitsipika mba hamerina ny volany eto Madagasikara tsy handany devizy foana amin'ny zavatra rehetrretra fa tokony ho jerena kosa ny fandaniana an'ilay izy tsy ho laninindrinina foana fa alefa mankany amin'ny fampandroana amin'izay samy manana andraikitra daholo izany manana andraikitra ny secteur privé ho amin'izay andraikitra sahaza azy, fa manandraik ho fampidirany mna ny hetra sy ny vola rehetra, fa manana andraikitra koa ny fanjakana mba hitsitsy an'iny vola iny ho ampiasaina any amin'ny tena ilain'ny vahoaka ara ekonomika sy ny ara sosialy fa tsy hoe lalina an'ina hanaovana fetsy etsy sy eroa, mission ery sy ery, ho entina daholo izao fianakaviana rehetra eto izao, ny fitondrana rehetra teto ohatr'izay daholo fa tsy ny amin'izao fotsiny. Ohatra, ary mety izay no mahatonga anareo mpanao politika le antoko politika tsy miteny an'izy io mihitsy angamba. Eny ary eny ary ah. Marina loha zay tenany zay, marina zay an! Marina satria zao ny antony an! Tena namba hafa kely fotsiny satria zany tsy maintsy marina. Zao mantsy le izy hoe le malagasy zany an vonona ny handoa hetra fa le hoe atao inona le hetra zay mahatonga azy misalasala. Tsy hitan'ny malagasy zany ny tena fiantraikany le hetra atao. Ohatra raiky ty an, jereo tsara sehatra informel aho an. Zay oa zany hoe setra informel zany le olona farany mahantra mavita mandoa anzany izy ary vola izy izy double anle izy fa izy zay zavatra zany avantage zany zay potentiel zany zay tokony exploiter ny fanjakana zay zavatra zay ka de marina ny teny teo hoe tokony misy zany antsoina hoe rationalisation de depense publique zany hoe ahoana zany ho mandaniana anle volampanjakana araky ny tokony ho izy tokoa satria be dia be marina ny scandale anatin'ny zavatra zay ary isan'izay zany anisan'ny hoe setra raisana zay anatin'le izy e Fa araka ny teneniko teo iny hoe le hetra anie an, tsy hoe akory hoe alaina alaina fotsiny, tsy, ny tanjona izany amin'ny economie tsy hoe andeha hanangana ny rehetra e, fa instrument de politique economique io, izany hoe fitaovana io izany an hanentanana ny famokarana sy hampandrosoana ny harin-karena, raha ohatra izany le le fitaovana izany an tsy mampisondrotra izy fa Mampihenona ilay izy a! Aleo ovana kely ilay fitaovana e! Izany ilay izy. Henatra Nandidiko tampoka tamin'ilay iray segondra koa ilay camarade Gasiana tamin'ny tamin'ilay fihetsiky ny soixante treize députés. Tadidiko tsara mihitsy ny nanteny nanteny ny fitakiana hoe mihoatry ny sivinjato ny direktera ao amin'ny Minisiteran'ny Finances. Hitanao, zavatra ohatr'izany ve fanontaniana tena be ohatr'izany mahatonga na tiako mampatsiahy kely aza zany hoe tamin'izany nisy fitakiana sendikaly a, nisy hetsika be dia hoe a be loatra ny directeur ao amin'io finisteran'ny finance io tamin'izany a, asa moa nihena ve izao amin'izao fotoana izao a, miara-mimahay mijery tsika rehetra eto. Mamaly ahy ny eo no eo hoe nanao ahoana izay isan'ny directeur izay ho'a dia. Ny ny zavatra natao anie an raha ny fahalalako azy Aa aloha fa raha an. tonga dia valianao mahitsy ve ho'a tsy. Aka mazava ho azy ange ny ao amin'ny trésor zao an dia misy ny TG moa izany ireny e, trésorier général an, mbola tsy rahona directeur ireny fa ny aty amin'ny impôt no misy ny DRI. Reny any no misy directeur zany ankoatran'ny DG, DG ao amin'ny finance raha tsy diso eo amin'ny folo eo raha tsy diso aho an, dia ny directeur zany an satria ny aty amin'ny, mihena ka, mihena fa ny le le olana taloha ange le tamin'izany fotoana izany notakintsika tamin'ny fotoan'androny reny e, dia le fantôme zany hoe efa efa efa tsy eo amin'ilay toerana intsony zalahy nefa mbola misy mandray an'ilay avantage any, izay le mahatonga an'ilay voakajy ao anatin'ilay hoe be dia be le teneninay izany an! toherinay izany an! immoral satria ny commune dia manambola nefa any any amin'ny Cnaps izy mindrambola, io mbola resaka hafa amin'izay le resaka Cnaps rehefa avy eo fa mbola zavatra lava be le le Cnaps rehefa avy eo satria misy zavatra be dia be ao, ny faharoa an izahay an ny programme anasanay, Ao amin'ny raha afaka mijery ny site web ianao ao www point hfmada point com dia misoratra ao mihitsy izany. Rehefa izay no mitondra firenena dia foananay ny fividianana tomobilina. Foananay ny fividianana tomobilina fa aminay izany no faravabetsa no tokony havadika faravabetsa no havadika indemnité izany io mba tokony hitovy ny olona e fa tsy hoe directeur ianao na DG dia tsy maintsy tena mahatrehitre be ianao satria izay ilay fifehezana ny raharaham-panjakana, tokony rationnel tokoa ny dépenses publiques satria tena mihoapapana loatra ny fandaniam-poana izay misy ny ilazana azy satria teneno tsara ireo miova ny DG, miova ny tomobile, miova ministra, miova ny tomobile, miova, feno mihitsy ny garage administratif, tsy amboarina akory, potika fotsiny ao ary tsisy hanamboatra an'io rahateo satria izay tonga te hanana vaovao. Izay. Isaky ny isaky ny ambaratongany. Izany zava-dratsy izany tsy maintsy fehezina, tsy maintsy fehezina izany ary marina hoe iza koa moa no mpandoa hetra azo zotondoha hetra intsony raha mbola izany foana no mitranga. Dia manaraka izay ihany koa namana Barson, camarade Barson, izahay dia marihana fa foto-kevitra mihitsy ny anay hoe Manistra Ekolojista sy hoe ideolojia no hitady tondrana ny politika. Izahay dia mirona mankany amin'ny sosial-demokrasia ary aminay izany Dia ny zavatra tahaka an'izany sy zavatra toy izany dia mila ahitsy sy ariana eto amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena satria raha izao foana no mitranga, raha izao foana ny zavatra ho atao eto amin'ity firenena ity, tsy ho tsy ho tafavoaka izany isika fa hitaky fisondrotan-karama foana nareo, hitaky ny mangarahara foana nareo, hitaky foana nareo hoe ahoana ity karamanay ity tsy mety misondrotra, hiteny koa ny any an-kilany hoe charge patronale, kitihana sy ny sisa sy ny sisa satria. Izay izany ilay zavatra iainana sy ny zavatra misy eto. Raha maranako ny teniko, Gasikara tsy tia mirotsaka amin'ny politika isika Malagasy satria nafantoka ao an-dohantsika fa ny politika dia ratsy, ny politika dia neverina fa zava-pady mihitsy na maloto aza. Ny tianay tenenina dia izao hoe na teknisiana ianao na magistrat ianao, na sendikalista ianao na ekonomista ianao, Mba tsy hilazana omban'ombeny fa misy ny atao hoe démission collectif an'ny manampahaizana isaorana anareo manampahaizana tony manaiky asian'ny fandaharana salamo tony an! Mankasitraka Professeur. Ya, misaotra betsaka Gasikara, misaotra namana koa ny adihevitra, mahafinaritra ny adihevitra satria nahafahantsika izany mifankahalala tsara sy misy koa moa izany ny vaovao izay tsy fantatray hoe efa misy koa any aminareo any an! dia tsy hay moa izany ny hoe hiaraha-mahalala izany e! hoe fahefamividy izany dia ny Malagasy rehetra no voan'ilay izy ary mba hahatonga anjareo zany hoe hampiasa vola amin'ny famokarana fa tsy hoe akory hoe andeha handanindany vola any amin'ny toeran-kazo zavatra izay koa zany hoe ity zany hoe olana ara-toekarena izy ity ary iarahana miisa lahy ary ny hoe démission collective manam-pahaizana moa zany tsy dia misy hoe mi-démissionne angamba eo monsieur Gasikely aloha fa ny zavatra misy zany dia hoe samy manana ny asany zany e! misy zany hoe mpanoro hevitra Mitovy amin'ilay hoe sehatra misy tariny ny tokony be zavatra hoe antsika no tokony resaka ny zavatra izay hoe hatria raha rahampirindra izy ity hatria maro anie ny olona raha teo karena eto izany mila vahana e ary mila izany ny hoe maika tsika hoe misy zavatra mahamaika antsika fa misy zavatra izany tsy maintsy mila ara-pahamehana aloha anatin'ilay zavatra izay dia efa teneniko teo ilay izy hoe mila an'izay fa vonona izany ny manam-pahaizana e hanolo tanana izany raha ohatra ka misy ilana azy na amin'ny sehatra tsy miankina izany na amin'ny sendeka na mpanao politika na amin'ny mpitondra fanjakana izany a azo tsapain-tanana ary azo tanterahana raha ohatra ka misy ny fifampidinihana ary hiverenana kely ilay fitakiana teo an, ny nataony tamin'ity premier mai ity izany an dia mamerina an'izay ny hoe nisy ny fitakiana an izay fiakaran'ny karama na aty amin'ny privé na aty amin'ny public trente pour cent izay an ary an misy ihany koa izay fitakiana izay hoe asivo an'izay an Karazana concertation ekonomika izay, izay ahafahantsika mandanjalanja tsara ny vokatry ny krizy ary koa tonga dia mijery ny riposte izay tokony hatao. Efa nisy namaritra lalana teo izany ao anatin'ireny soso-kevitra be dia be izay natao ireny. Anjaran'ny fanjakana ny mandinika an'izay azo tanterahana sy ny tsy azo tanterahana ao anatin'ilay izy, fa na izany na tsy izany, ilaina foana ny. Fkaonandoha. Mampahery ny mpiara-miasa rehetra rehetra sy ny namana camarades syndicalistes rehetra rehetra. Mafimafy ny ady fa kosa izahay ao anatin'ny syndicat dia mijoro hatrany ary dingana ihany no nataontsika androany fa mbola hisy ny assemblée générale izay no iarahantsika hanao mbola ho jerevantsika ny daty amin'ny fanatanterahana an'ireny résolution an'ny fitakiana marobe ireny omentsika ny mpitondra fanjakana ao anatin'ilay izy